Buenas, buenas tardes. Ya veo que vais entrando. Bueno, de primera, los que estáis aquí, se os va a silenciar el audio, ¿vale? Por mecánica de, que nos podamos entender y que no haya ruido extraño y demás, ¿vale? Pero bueno, la idea es que sea participativo, tenéis un chat y os podemos dar la palabra, ¿vale? Si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta que utilice el chat, yo de vez en cuando iré parando y voy recuperando las preguntas del chat y, si alguien quiere, tiene interés en hablar o queremos una pregunta concreta y demás hablando, pues le, le habilita el micrófono y, lo comentamos, ¿vale? Vamos esperando también que vaya entrando gente y ya me presento y ya, ya vamos a estamos? Bueno, esto va subiendo. Los que estáis entrando nuevos, bueno, me repito, los que ya habéis entrado de primera me vais a escuchar decir lo mismo. Vais a entrar con el audio silenciado, ¿vale? Porque la idea es que, bueno, que no se metan ruidos extraños de fuera y demás, pero la idea es que participéis en el chat, ¿vale? Y que, todas las preguntas que tengáis que hacer nos cortáis, que si no esto ya es feo, sea un webinar y hasta aquí una pantalla y sin poder vernos, pues que por lo menos pues, interactuáis por aquí, si hay que habilitar micro, se habilita. Vamos ah. a esperar, más o menos empezaremos a las 6 o 7, ¿vale? Unos minuticos de cortesía. Y ya os cuento todo desde el principio. Buenas tardes a los nuevos que vais entrando. Vale, Daniel, te estoy leyendo que aparece un nombre de Daniel, pero es que está abajo Perfecto. Gaditano desde Málaga, José Antonio, buenas tardes. Hola, Carmen. Buenas, Antonio. Hay que leo el chat, eh, que yo de verdad voy a intentar que es como si, estuviéramos todos en la misma habitación. Espero que sea productiva la porque con el calor que hace, que tengáis el valor de conectaros, es, de agradecer. que se va parando la cosilla ya, tenemos mucha más gente nueva. Bueno. He dicho que hasta las 6, yo soy una mujer de palabras, hasta las 6 <laughs> Es lo de la mascarilla, ¿eh? Si vamos a tener en la misma habitación, vamos a tener que poner la mascarilla. Bueno, vamos esta es la parte buena de hacer webinar, que no hay que estar con la mascarilla. Yo también pinto los labios, que eso es un acontecimiento ahora, los, los tiempos que vivimos, que no gastamos barras de labios. Buenas tardes, Vicente. Buenas tardes, Cristina. Bueno, y seis. Otra campanita tengo que entrar alguien más. esperamos y ya arrancamos, ¿vale? Aunque aún así va a seguir entrando gente, yo sé que hay inevitable. Buenas tardes, María Antonia. Bueno, vosotros veis la presentación bien, ¿verdad? ¿La veis todos bien? Si hay alguien que si se me deja de oír, se me congela o no se ve algo, me avisáis. Que yo, a ver, me va a quedar un poco visca de mirar todos estos sitios, pero yo intentaré estar pendiente del chat, ¿vale? Buenas tardes, Amalia. Bueno, pues arrancamos. Como he dicho al principio, y a los que habéis entrado eh, de primera ya me habéis escuchado, los micros están silenciados, ¿vale? Tenemos el chat abierto y la idea es que, bueno, os pidáis la palabra ahí o, hagáis las preguntas ahí, y si hay alguien que tiene especial interés en que le abramos el micro, pues se le abre y comentamos un problema, ¿vale? Eh, como bien sabéis, este es el tercer webinar del itinerario que, que estabais siguiendo, que habéis trabajado con mi compañera Marisa Santana en las dos primeras partes y hoy estamos ya centrados en lo que son las competencias digitales, las competencias de los nuevos profesionales en esta economía digital, lo que se llama el profesional 4.0, ¿vale? Eh, deciros también, antes de empezar, eh, lo que está, está, comentando mi compañera de coordinación, yo también os lo recuerdo, en el último email que habéis recibido, donde está el enlace de este webinar, esta también la información sobre la mentorización, la tutorización gratuita que ofrece a través de Somos Emprende. Yo animo a que le echéis un vistazo porque es muy interesante, una oportunidad de recibir una formación más personalizada, un contacto más one to one, porque aquí al final estamos una hora y media y hablamos de muchas cosas y es muy difícil personalizar, pues aprovecharos de, esta, de este programa que la verdad es que está, está bien. Estamos ya adaptándonos a los nuevos tiempos eh, que nos ha tocado vivir, pero bueno, es una oportunidad muy buena y yo creo que, que, sacarle partido y sacarle jugo, ¿vale? Ya, como he dicho, en el correo eh, donde habéis recibido el enlace de, esta, de, esta, este último webinar, ¿vale? Entonces, si os parece bien, eh, arrancamos y, como todos los buenos cursos, todos los cursos buenos empiezan con una frase, ¿verdad? Eh, los cambios son retos que abren la puerta a nuevas oportunidades. Yo si me permitís quiero presentarme primero, porque bueno, María ya la conocíais, pero, pero yo, la primera vez que me veis probablemente. Yo soy Rocío Ceda y yo tengo la suerte de trabajar en lo que más me gusta, que es el marketing digital. Yo tengo una agencia aquí en Jaén, que se llama B, por si alguien quiere churratear, porque yo también meto la cuña publicitaria, eh, que nunca hay que perder la ocasión. Y bueno, yo si de algo puedo hablar de esto es desde el punto de vista de la experiencia, ¿vale? de la experiencia, no solo como profesional del marketing digital, sino como la experiencia que me da también eh, pertenecer a una generación que se ha tenido que enfrentar, bueno, bueno, estoy oyendo que entra gente, eh, pero bueno, luego vamos retomando, si hay alguien que esté perdido o lo que sea, que me comente. Como digo, soy Rocío Ceda, vengo de, de agencia de marketing digital, y yo estoy aquí, mm, a mí me llaman porque se supone que soy profesional de marketing digital, pero yo lo que intento aportar aquí en esta hora y media que vamos a hablar es la experiencia pues, de las cosas que yo he visto. Y también concretamente e, en este seminario, cuando yo me lo estaba preparando, hay muchas cosas que no son tanto por ser profesional del marketing digital, sino como por, pertenecer a una generación que se ha tenido que adaptar a este nuevo perfil de profesional 4.0. Yo tengo 28 años, soy una infame millennial a estos que tan, tan, que tan mala fama tenemos, que se llama, pues, que se está empezando a llamar ya la generación perdida. La generación que ha tenido que buscar trabajo entre dos crisis. Supongo ahora mucha gente también que pertenezca a esta generación aquí hoy, gente que incluso sea más joven ya de la siguiente generación que la generación Z o gente anterior, pero bueno, la realidad es que nosotros en nuestro, el mercado laboral que nos hemos encontrado eh, está entre dos crisis, la crisis financiera de 2008 y ahora no hemos encontrado otra, cuando parecía que nos recuperábamos de aquella, no hemos encontrado otra. Entonces, si hay algo de lo que sabemos de convertirnos en camaleones e intentar adaptarnos a ese mercado. Y es una realidad que nosotros nos vemos obligados por la necesidad, pero la gente que no pertenece, a esta generación después de esta crisis ya va a ser obligatorio sí o sí, ¿vale? Entonces, por eso estoy yo aquí y eso es lo que yo quiero que, bueno, que intentéis exprimirme al máximo posible, por eso os lo digo, si alguien tiene duda o alguien tiene lo que sea, que me pregunte, ¿vale? Que no hay problema. Eh, sobre todo esta frase al final lo que habla, lo que engloba, o lo que yo quiero introducir es cómo han cambiado la tendencia de los tiempos, ¿no? la historia siempre nos va a llevar hacia el progreso, pero es verdad que en los últimos tiempos hemos recibido como un acelerón, ¿no? como que hemos pisado el acelerador a fondo. Y en este siglo XXI, del que solamente llevamos 20 años, han pasado un millón de cosas. O sea, acordaros de donde estábamos, la situación en la que estábamos en el año 2000, a cómo estamos 20 años después. ¿no? Entonces, esto, ha sido una aceleración, una aceleración a fondo que si lo comparamos con 20 años anteriores, no progresaba tanto el, el mundo, no, iba, no tenía un progreso tan rápido, lo que se llama un crecimiento exponencial de la tecnología. ¿no? Entonces, estamos en un momento histórico. Veníamos haciendo historia en este siglo XXI y estamos haciendo historia con esta situación que nos toca vivir desde hace cuatro o cinco meses. Porque esto es una crisis que se estudiará en los libros de historia y nosotros estamos aquí en mitad intentando sobrevivir a eso, ¿vale? Entonces, en esa, en esa situación eh, estamos hablando de cambios permanentes, cambios tecnológicos, cambios sanitarios, cambios sociales, cambios estructurales, cambios de muchos tipos. Entonces, tenemos que cambiar la perspectiva, no verlo como un problema, sino como una oportunidad. Y al final eso es también eh, la finalidad de estos cursos, ¿no? que sepamos sacar las oportunidades de estos cambios que son inevitables. Los cambios son inevitables, ¿cómo nos adaptamos nosotros a ellos? Pues cosas nuestras, ¿vale? Entonces, eh, lo que vamos a ver este, en este, curso, en este webinar de hora y media, vamos a intentar comprender muchos conceptos, se tocan muchos temas, que aquí están los objetivos que vamos a ver, no me voy a parar eh, a verlos porque los tenéis y lo vamos viendo, pero lo que yo quiero, o sea, están estos cuatro objetivos y ahora yo pongo el quinto, ¿vale? Lo que yo quiero que hagamos aquí hoy, de, calor y de, de hora de la siesta, es que reflexionamos sobre nuestra propia situación. Yo supongo que ya lo habréis venido haciendo en estos dos anteriores, pero en este más ¿vale? Reflexionar sobre vosotros mismos como profesionales. Habrá muchos que seáis emprendedores, muchos que seáis trabajadores por cuenta ajena, eh, gente que trabaja en las instituciones públicas, habrá perfiles de muchos tipos, pero he intentado que esto sea válido para todos, ¿vale? Válido para los empresarios, válido para los emprendedores, válido para los profesionales por cuenta ajena. Todos tenemos que tener competencias que nos ayuden a adaptarnos a nuestro trabajo, a nuestra forma de vida, ¿vale? En este mundo hiperdigitalizado. Entonces, vamos a, a reflexionar sobre nuestra posición, aparte de conseguir estos cuatro objetivos. Y este es el itinerario que vamos a seguir, ¿vale? Es una hora y media y es muy difícil profundizar sobre todo, ¿vale? Entonces yo yo soy, digo que soy como el Señor, yo explico con parábolas, ¿vale? Entonces me vais a escuchar muchos ejemplos, porque lo que está escrito en, el texto ahí lo tenéis y, es para vosotros, ¿vale? además esto se está grabando, o sea que no hay problema, el contenido es vuestro y está a vuestra disposición. Lo que yo os cuento, lo que podamos hablar, pues sí que es verdad que no tenemos nada más que esta Entonces vamos a intentar pues, sacarle el máximo partido, ¿vale? Entonces, empezamos pues por donde quería empezar, por los conceptos, que es la economía digital y vamos a encajarnos, es como vamos a encajarnos en el entorno que tenemos ahora, ¿vale? Entonces se empieza a hablar pues, por, el concepto mismo. Yo lo, simplifico mucho, ¿vale? El concepto es cómo la tecnología ha transformado nuestra realidad. La tecnología llegó y la tecnología existió siempre, que es una cosa que también se, nos olvida, porque hacer una hacha de sila en vez de hacerla de piedra, eso fue tecnología en su momento, la rueda fue tecnología en su momento, entonces la tecnología nos acompañado siempre. Pero en este acelerón de los últimos años eh, hemos vivido una irrupción de esa tecnología a todos los niveles, porque la rueda afectó al transporte, eh, la hacha, eh, cambiar las afectó a, la, a, o a la caja, ¿vale? Pero esto nos ha afectado a todos, a todos los niveles, y al nivel de la economía ha afectado a todos los niveles, el nivel de producción, el nivel de consumo, el nivel de negocio, el nivel de financiación, todo está afectado por la digitalización, ¿vale? Entonces, en ese sentido, tenemos que ver cómo ha cambiado el modelo de, los negocios, cómo ha cambiado el modelo del consumo y cómo hemos cambiado como profesionales que se enfrentan a esa nueva realidad y a esa economía digital. Por poner un ejemplo, ahora pagamos con tarjeta, ahora existen las e-commerce, todo eso pertenece a ese nuevo entorno, a esa nueva estructura económica. La economía ya no va a volver a ser nunca como era antes, no podemos compararnos con el crash del 29, como intento hacer muchas veces esto es una crisis pues como había otra. es una crisis como hay otras, pero con unas circunstancias totalmente diferentes a las que había anteriormente, ¿vale? Entonces, como tal, tenemos que tenerlo en cuenta. Históricamente, vuelvo a hablar de ese acelerón, de ese pisar el, acelerador del coche de la tecnología a fondo y cómo la perspectiva sobre la tecnología ha cambiado. Yo he puesto, eh, cuando se empezó a hablar de la computación y demás, que hubo un iluminado que dijo que en el mundo no había espacio nada más que para cinco ordenadores, no me acuerdo exactamente de quién fue, pero es verdad que era un, referente, no sé si fue un presidente de Estados Unidos además, que dijo, sí, estamos investigando sobre ordenadores, pero en el mundo solo habrá hueco para cinco ordenadores. Un visionario, como veis. Pero la realidad es que en 1996, que yo ya había nacido y yo ya me acuerdo de 1996, se veía la tecnología como algo de ciencia ficción. La definición que daban sobre la tecnología era un, un, proceso de átomos, se comparaban los átomos con los bi, era una ciencia oculta, era algo Ciencia ficción, lo mismo que podemos leer un cómic de Superman, ¿vale? Entonces, en ese sentido, si nos comparamos con lo, cómo van a ver la tecnología en, el 2021, ya he puesto el año que viene, por qué perspectiva tenemos de la tecnología en el año que viene, ¿y por qué he puesto el año que viene, he puesto 2020? Porque la crisis del coronavirus también ha afectado la forma que tenemos de ver la tecnología, como veremos ahora. Entonces, la realidad de nuestra web era es que ya no hay nada imposible. Si hemos conseguido meter en la pantalla de un ordenador toda la información de nuestra vida, si podemos pagar a través de eso, podemos conectarnos con quien sea, podemos trabajar a través del móvil, podemos tener toda una empresa, toda la información de una empresa dentro de ese móvil, no hay nada imposible para la tecnología. Y esa es la perspectiva que tenemos los que vivimos ahora. Entonces, eh, en ese cambio de perspectiva, perdóname que tengo el vaso abierto <laughs> y hace la campanita y un poco incómodo. Vale, ya lo he eh, aquí me lo están chivando. Bien, gracias, gracias. El presidente de IBM dijo la célebre frase que no habrá en el mundo espacio nada más, quizás nada más que para cinco ordenadores. Un visionario. Además era una persona que se dedicaba a esto, que le interesaba vender ordenadores. Pues dijo que cinco. Bueno, pues la realidad es que mm, vivimos en base a la tecnología. Y eso también abre un debate ético y cultural, porque nos estamos convirtiendo esclavos de la tecnología. Vamos a irlo viendo, ¿vale? Vamos viendo cómo afecta esto. Entonces, la realidad es que eh, la economía digital gira en torno a tres ejes, en torno al eje de la infraestructura de los negocios, es decir, cómo producimos, cómo gestionamos el personal, cómo nos comunicamos dentro de la empresa, cómo se estructura nuestro negocio. Y ya el negocio no se estructura como se estructura banco, se estructura en torno a una tecnología. Todos los negocios tienen programas de facturación y si no tienen un programa de facturación tienen una Excel. Es tecnología, me vale. Pero cómo de evoluciona esta ya depende del nivel de digitalización, pero la realidad es que muy poca gente lleva ya una libretilla ¿vale? O sea que hasta cierto punto todos los negocios están digitalizados. El nivel de digitalización, eh, digitalización es lo que marca la diferencia, ¿vale? Lo que hace crecer a la empresa. Luego está el otro eje que, en el que gira la economía digital, o la red que acaba de llegar, bueno, el negocio electrónico, el e-business referido a los procesos empresariales, es decir, aquí estamos hablando de cómo los procesos de nuestra empresa se gestionan a través de medios digitales. Pues fijaros que hoy aquí estamos utilizando Zoom, entonces ya las charlas, en vez de darse eh, presencialmente o alquilando un aula, pues se dan aquí a través de tecnología. O, cómo utilizamos el email para conectarnos con nuestros clientes, ¿vale? Eso es cómo se hace el negocio electrónico. Luego está el siguiente paso, que el último eje en el que gira la economía digital, es el comercio electrónico. Es decir, cómo compramos y hacemos transacciones económicas directamente eh, a través de una pantalla, ¿vale? Todo digital se hace la transacción económica, se te venden, la paga y te lo envían todo a través de, las la red. Sea un producto, te llega presencialmente, sea un servicio, incluso se puede eh, consumir el servicio a través de esa misma pantalla por donde las compras Entonces son los trajes sobre los que gira la economía digital y sobre esos, esos trajes son los que nos movemos, ¿vale? ¿Sobre qué, mm, sobre qué em, conceptos o qué, o qué parámetros son los que, los que enfocan esa economía digital, sobre qué parámetros se, se, giran nuestros, nuestros cambios, nuestras evoluciones tecnológicas, ¿vale? La primera de ellas es el, conocimiento, y está la primera no por, no por el azar, ¿vale? Es que el conocimiento es, eh, es lo más valorado en este mundo tan cambiante. El que sabe hacer algo es el que tiene trabajo el que sabe hacer eh, un desarrollo es el que gestiona ese desarrollo y el que digitaliza ese proceso, ¿vale? Entonces, el know-how, la experiencia, las habilidades, las destrezas son un valor fundamental en la economía digital. Y esto ya estoy haciendo spoiler de lo que hablaremos lo siguiente, que es el miedo de que los robots nos quiten el trabajo, ¿vale? Los robots pueden tener conocimiento, pero como digo, ese conocimiento tiene un punto diferencial en el ser humano, ¿vale? Pero eso ya lo veremos más adelante, ¿vale? Cómo la tecnología nunca nos podrá robar el conocimiento y la creatividad, ¿vale? Eh, entonces, si no tenemos ese conocimiento, eh, no podemos hacer lo que lo una máquina, ¿vale? Entonces, en ese, en ese proceso de digitalización tenemos que tener presente cómo el conocimiento es el impulso sobre el que gira esa evolución en esta economía digital, ¿vale? Otra cosa que hay que tener en cuenta, otro tema que es fundamental en la economía digital, la virtualización y la, innovación. Eh, la innovación es continua, ¿vale? Empiezo por el concepto final. El que no se recicla mm, no avanza. Entonces estamos hablando de ese no gala, no, consigue escuchar, sale y vuelve a entrar. ¿Tiene alguien más problema con la escucha? No, ¿no? Vale. Eh, entonces puede ser que ese tema del ordenador tuyo. Si hay algún problema, me lo vuelve a... Aquí estamos, no nos vamos a ir. Bueno, estamos hablando de la virtualización y la innovación, ¿vale? La innovación es lo que os digo que en ese proceso de aceleración, en ese pisar del acelerador del cambio tecnológico, nosotros no nos podemos quedar atrás. Entonces, la innovación es permanente. Antes se innovaba mm, cuando había una necesidad, ahora hay que innovar cuando el mercado manda que hay que innovar. Y no estoy hablando de mercado solo para la empresa, estoy hablando incluso de mercado laboral, ¿vale? Incluso como consumidores tenemos que innovar y tenemos que evolucionar. ¿Vale? En ese sentido tenemos que ir creciendo. Y luego también la virtualización es que saca, han cambiado la forma de conectar las personas. Y para muestra un botón, estos cursos deberían haber sido presenciales. Y aquí estamos todos delante de la pantalla, ¿vale? Es una cosa que, bueno, ha sido la necesidad de no poder tener contacto social, pero la realidad es que esto venía ya detrás y que en muchas reuniones ya yo tenía, yo antes de la crisis del coronavirus, pues tengo clientes que son de fuera de Jaén y eso no, impide que yo tenga un contacto con ellos. y y tengamos reuniones virtuales y demás. Eso ya era una cosa que era una realidad y en muchos negocios también, negocios que venden eh, internacionalmente, no, se han ahorrado muchísimos viajes, los comerciales ya no tienen que estar allí yendo permanentemente, aunque se sigan haciendo visitas de cortesía y demás, pero no es necesario para para la realización del negocio. Y hemos ido un paso más allá. Ya ni siquiera necesitamos que los trabajadores estén en el mismo sitio eh, y trabajen todos juntos, porque han cambiado la forma de, trabajar, pues en ese sentido, vemos cómo la innovación continua y cómo hemos evolucionado hacia, hacia ese proceso, ¿vale? Eh, otro concepto, otro tema sobre el que gira la economía digital es cómo se ha molecularizado y, desintermediado en la jerarquía, Esto lo que ha pasado es que mm, ya no tenemos una estructura jerárquica piramidales como había antiguamente en las empresas, esto nos afecta como empresario, como trabajadora, ya no podemos trabajar con un jefe, otro jefe debajo y otro de tal. Hacia donde se tiende hacia crear grupos de trabajo, es decir, a molecularizar la empresa. Eh, como también los puestos de trabajo y la tecnología implica que la gente tiene que estar hiperespecializada, conocer muy bien un tema complejo, entonces eso provoca que no, se, no pueda haber una jerarquía, porque probablemente el jefe no conozca tan específicamente lo que a lo mejor trabaja alguien que en, esa pirámide tradicional está abajo. Entonces, a lo que se tiende la empresa es este grupo de trabajo y, y molecularizar y unir en grupo esos, esos profesionales. Entonces, eso crea un nuevo paradigma empresarial. Ya la empresa no son el jefe, el jefe de compra, el jefe de no, las empresas son, tienden a hacer lo que es Apple o lo que es Google, que quizás son los ejemplos de empresas tecnológicas. Ellos no tienen una jerarquía tradicional, ellos tienen grupos de trabajo y esos grupos eh, promueven mucho el trabajo en equipo y no hay una jerarquía clara, ¿vale? y aparece la figura, esto ya casi que nos metamos en el, mundo del coaching y demás, la figura del líder más que la del jefe, ¿vale? El que sabe liderar equipo y el que sabe mm, guiar el equipo hacia, hacia el trabajo que tiene que realizarse. Otro tema que, que es imprescindible, me alegro, que ya está escuchando, ¿no, vale? Bienvenido. <laughs> el tema de, en carne no escucha. Ah, hay gente que está teniendo ese problema, pero como es una cosa que estáis teniendo solo algunos, probablemente sea eh, porque pues por, vuestro ordenador. Nogales dice que han salido y ha vuelto a entrar y no ha problema. Por lo que, en Encarne, ni siquiera has probado hacer eso, a veces si sí te funciona, ¿vale? Porque, bueno, por lo demás me está escuchando todo por lo que veo. Javier Díaz me ha dicho que sí, ¿vale? Bueno, eh, convergencia y comunicación, otro tema que afecta el tema de la economía digital. Pues la creación de nuevos canales de comunicación. Y aquí yo hablo de una cosa, de la democratización de la comunicación. Antes el poder de comunicación lo tenían ciertos medios, ciertos, eh, medios de comunicación, ciertos periódicos, radios y televisiones, y ahora, sin embargo, todos los que estamos aquí podemos generar noticias porque es tan fácil como poner una publicación en el Facebook que se todo el mundo a compartirlo, ¿vale? Entonces, esa nueva comunicación también afecta a la realidad empresarial y a la realidad profesional que tenemos, Luego, otra de las cosas, otro de los temas que eh, viene consecuencia de esta irrupción de la economía digital es la inmediata y proconsumidora. Y me vais a permitir que aquí me pare un segundito, ¿vale? Como yo he dicho, yo explico con parábolas y yo quiero que comparéis cómo ha evolucionado el proceso de decisión de compra. Y penséis que estáis en 1998 y queréis comprar una cocina, queréis renovar la cocina de casa. ¿Qué se hacía en esa época? En 1999. Pues te iba a la tienda de tu localidad, yo soy de Jaén, ¿vale? Pues me voy a una tienda del polígono de aquí de Jaén y le digo, pues mira, vengo aquí, de una vuelta, me gusta este color de cocina, pues un presupuesto, ¿vale? Hacen tu presupuesto y dices, pues como tiene el polígono, ya estoy esta tarde con este tema, me voy a ir a otra, que me hagan otro presupuesto. Total, que en esa tarde me juntaba con tres presupuestos de cocina. Pero como yo para la época era bastante miki pues me comenta mi vecino que en Torre del Campo, que es un pueblo que está muy cerquita de Jaén, hacen cocinas también y que son muy baratas. Entonces voy para Torre del Campo y le digo, pues mira, yo ya vengo con una idea de los presupuestos que he visto y tal, creo que sé lo que quiero y como tal, pues bueno, pues mi presupuesto también. Total, que me quedo con la presupuesto de Torre del Campo, ya tengo cuatro presupuestos y como soy también muy tiquimiqui a lo mejor como mucho, mucho, mucho, mucho ya y como tía rara, me voy a Granada y me dan otro presupuesto, pues porque, oye, porque las capitales más grandes saben, saben más que nosotros y han visto más mundo, ¿vale? Entonces tengo cinco presupuestos, tres de Jaén, uno de Torre del Campo y uno de Granada. Y ya os digo que en 1999 estoy bastante globalizada. Bueno, pues ese era el proceso de decisión de compra. Al final me decidía por el tercero de Jaime porque era el que me cuadraba. Pero bueno, llega 2020 y yo esa cocina del 99 ya se me ha quedado vieja. Entonces ahora voy a cambiarla. ¿Cómo hago el proceso de decisión de compra? Yo decido que voy a cambiar la cocina. Y lo primero que hago es que me entro a Pinterest, que es una red social de inspiración, y busco qué cocina se lleva. Entonces yo allí empiezo a mirar y digo, ay, pues me gustan las blancas. Me gusta la blanca, buena Vanessa, <laughs> me gusta las blancas que tiene eh, la encimera de madera, mira qué moderna. Ah, esto se llaman cocinas nórdicas, pues me apunto yo lo de cocinas nórdicas. Bueno, pues yo estoy animadilla. Voy a ir a, voy a meterme en Google a ver qué tienda de cocina hay lista de empresas que están bien posicionadas de Jaime y digo, pues venga, voy a ir a las tres primeras, que esta me da un buen espino, la página web me gusta. Mira, tiene un papel pedir presupuesto online, este le voy a pedir presupuesto online. Total, que ellos tienen ese maremán, no, ni si yo, mm, da la casualidad de que soy todavía un poquito tradicional y me gusta ir a la tienda, voy a la tienda pero ya no voy como iba antes. Ya llego y digo, bueno, quiero una cocina nórdica blanca con encimera de madera. Si ellos no, me tienen, si ellos no tienen eso, esa información, y quiero decir con el consumidor, está informado, ¿vale? El consumidor está informado y ya no es lo que era antes. Ya no es uno que va a que lo aconseje la tienda de cocina, ya va con una información previa, que al final se deja influir por la tienda y por los profesionales. Pero ya no, ya no vale engañarlo ni decirle cualquier cosa porque no se va a contentar con eso. Entonces, yo tengo el presupuesto de cocina y digo, no me cuadra porque las encimeras que yo he visto en Pinterest son más claritas. Entonces me voy a ir a otra tienda ah, pues mira, resulta que hay una tienda en Navarra que hace encimera de estas, pero dice que me lo pueden traer con la cocina de aquí. Pues a lo mejor le cuento yo al de las cocinas de aquí de Jaén que si yo le puedo poner la encimera de Navarra. Fijaros cómo se está haciendo más complejo el proceso de compra, pero es que irrumpe otra cosa. Es que yo estoy viendo Masterchef una noche y veo los electrodomésticos de Masterchef y digo, yo quiero eso. Entonces, ya también me ha influido en mi proceso de decisión de compra el mundo de la publicidad que antes también lo hacía, pero no tan directamente. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa ahora? Que cuando yo soy seguidora de Masterchef, la publicidad que a mí me sale cuando entro en mi Facebook es la de los electrodomésticos de Masterchef. Entonces, yo ya estoy tan condicional que probablemente quiera esos electrodomésticos y no otros más. Total, que lo que antes era un proceso lineal de pedir cinco presupuestos, ahora se ha vuelto muchísimo más enrevesado. ¿Qué quiero decir con esto? Que el consumidor se ha convertido en el centro de esa economía digital ya las empresas no tienen tanto poder y el consumidor cada vez tiene más poder. ¿Por qué? Porque tiene más información, Y como bien sabéis, la información es poder. Entonces son exigentes y son influyentes, ¿vale? Porque lo que diga mi consumidor de lo que ha tratado conmigo va a afectar a los próximos consumidores. ¿Por qué? Porque si yo me cabreo con los de las cocinas porque el cajón se me encaja y no me cierra bien, lo voy a poner en Google y me voy a cabrear muchísimo. Y ya no se levantará a solo la gente que me rodea, sino que se levantará a todo el mundo que busque en Google. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con cómo tratamos al consumidor, ¿vale? Y se convierte en el centro, y eso lo vamos a ver ahora cuando hablemos de, la transformación digital, ¿vale? Y por último, la globalización, esto no hace falta que lo explique, es lo que he dicho antes de que la encimera de la cocina puede venir de Navarra, ¿vale? O puede venir de, directamente madera de roble de Canadá, porque soy así de exquisita y de pija, ¿vale? Entonces, en ese sentido, eh, la economía se globaliza, ya no hay eh, ningún punto en el que, o sea, que no puedas comprar, tú no, te cierras solamente a tu localidad o a las localidades cercanas, porque puedes comprar en cualquier parte. Esto es lo que genera controversia. ¿Es una ventaja o una desventaja? Yo, que soy positiva por naturaleza, lo quiero ver como una ventaja. Y es que a mí me da mucha alegría cuando aquí en Jaén tenemos muchísimas sierras, cuando una empresa de la sierra que está de Jaén casi 5 horas, es capaz de vender en todo el mundo. Un producto artesanal, un producto único y un producto muy bueno, ¿vale? Entonces, esa miel de la sierra que solo se produce aquí y que antes solamente consumía la gente de la sierra, que ni siquiera yo que estoy en la capital podía consumirla, ahora se puede consumir en todo el mundo, ¿vale? Eso tiene una parte buena, que es esa, que podemos llegar con nuestros productos a todas partes, que no hay límites, no hay fronteras en, ese, en, hacer negocios, también tiene la parte mala, es que se multiplican por mí nuestros competidores. Y es que ese de la abeja, el que hacía miel en Cazorla, eh, en ese pueblecito pequeño y le vendía a, sus su paisanos, pues los paisanos también pueden comprar miel de Helsinki, que también está muy buena porque allí la abeja también tiene mucho poderío y muchas florecitas. Entonces, en ese sentido, eh, se nos complica el hacer negocios, pero también se nos facilita. Tenemos más oportunidades y como tal más riesgos, ¿vale? Entonces, eso es lo que afecta a la economía digital, esos son eh, seis temas a modo de resumen que afectan la economía digital y, bueno, aquí seguimos, ¿no? ¿Vale? En el cómo ha impactado la economía digital. Porque es verdad que todos los cambios están vistos con recién Históricamente, cada vez que había un cambio, todo el mundo miraba con el rayo del ojo. Yo me imagino, yo pongo aquí el ejemplo, no sé si conocéis la Catedral de Jaén, eh, la Catedral de Jaén es muy bonita, o sea, para que no haya visto que la busque en Google y el que pueda, cuando tenga ocasión, que venga a verla. Me tengo que hacer publicidad de la tierra. Eh, bueno, yo me imagino lo de la catedral de Jaén, o sea, cuando había una catedral gótica, la tiraron y construyeron la que ahora, que es una maravilla, una joya, de hecho estamos aquí luchando porque sea patrimonio de la humanidad. Entonces yo me imagino a esos viernes allí parados en la plaza de la catedral diciendo, pues vaya mierda, pues a mí me gustaba antes, la palabra, pues a mí me gustaba más la de antes, por pues lo bonita que era la catedral gótica, vaya facha no han hecho aquí. O pues imaginaros a esos que cuando inventaron la rueda dijeron, pues se iba muchísimo mejor llevando los troncos y poniéndolos delante, esto yo no le veo futuro. La tecnología siempre ha traído consigo recelos. No os creáis que esta gente que se mete con los teléfonos móviles o que se mete con esa gente que dice, o que se mete con Facebook porque dice que tiene nuestra información, eso existió siempre. El recelo al cambio, el miedo al cambio, eh, está intrínseco en el ser humano, porque nos da miedo que cambie nuestro status quo, ¿no? que cambie nuestra forma de ver las cosas. Entonces, si hubo quien criticó la rueda y el fuego, tenemos que estar preparados a que haya gente que critique, que critique esta nueva realidad, porque la verdad es que todo tiene ventaja y todo tiene desventaja. Eso es inevitable, ¿vale? Entonces, en ese sentido, eh, estás preparado para eso, pero lo que sí que es verdad que es inevitable, lo critiquemos o no, nos guste o no, es que es nuestra realidad. Y la realidad te puede gustar más o menos, pero es la que tienes. Y con eso tienes que luchar, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que el cambio digital, la, la economía digital tiene riesgo, como por ejemplo la brecha digital. Se dice que va, la separación entre rico y pobre pues, va a ser mucho más acentuada de aquí a los siguientes años. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no tiene acceso a la tecnología. El no tener acceso a la tecnología implica que te quedas atrás. Entonces, esa gente que por su situación socioeconómica eh, no, tiene la forma, no tiene acceso a la formación que pueda tener una persona que tenga otro nivel socioeconómico hace que esa brecha se separe. Entonces eso se le llama brecha digital. Estos niños que, por ejemplo, pues durante esta época de confinamiento no tenían acceso a un ordenador en casa. Esa gente no ha podido estudiar. Entonces, como tal, se produce una brecha digital. Luego también está el tema de la ciberseguridad, del miedo a que nuestros datos estén ahí. Y es que es verdad que, aunque no los queramos, nuestros datos están ahí, porque en algún punto de nuestra vida, por muy cuidadosos que seamos, hemos aceptado una política de condiciones, una política de de condiciones de una aplicación o de, o alguna cosa no hemos registrado y hemos cedido nuestros datos. Y eso es inevitable, entonces también está el problema de la ciberseguridad. Y este problema, que lo tengo ahí puesto entre paréntesis, que es la pérdida de puestos de trabajo. Que es verdad que la economía digital ha traído consigo destrucción de puestos de trabajo que se han visto sustituidos por la tecnología. ¿Pero qué beneficios tiene? Pues que económicamente, si somos empresarios, tenemos una empresa, podemos ser mucho más productivos. También por consecuencia de eso, porque ahora lo que antes necesitábamos a 30 personas, ahora lo hace una máquina, o lo computa una máquina, lo cuenta una máquina. Antes tenía que tener 50 contables y ahora con dos contables y un buen programa de contabilidad se hace solo, ¿vale? Entonces, eso también es una ventaja desde el punto de vista económico y de productividad de la empresa. Mejora la economía, porque es verdad que el cambio tecnológico pues, puede impulsar tecnológicamente. ¿Cuántas empresas no han surgido mm, que están vinculadas con la tecnología que se han convertido en los grandes ejes económicos mundiales? Y también, como he dicho antes, otra de las ventajas es la democratización de la información, ¿vale? Eh, y es que todos tenemos acceso a la información y todos podemos ser generadores de información. Yo aquí lo destaco no tanto por el tema de que nosotros podamos generar debate o podamos generar noticias, sino, desde el punto de vista de que eh, no existe ninguna frontera para no aprender, ¿vale? Porque antes la formación hemos hablado de esa brecha digital, que eso sí es un problema, pero cuando tú tienes acceso a la tecnología, la información la tienes a una búsqueda de Google, ¿vale? Hay mil cursos gratuitos, 20.000 tutorías, tutoriales en YouTube y demás que nos enseñan cómo hacer las cosas. Entonces ya no hay una excusa, el no saber hacer algo no es una excusa, es que hay tutoriales hasta de cómo cambiar un enchufe. O sea que todos podemos ser capaces de eso, hay que echar paciencia y ganas, pero podemos aprender. Entonces se ha democratizado también la educación, siempre que tengas acceso a esa tecnología, Entonces en ese sentido, eh, a mí la que personalmente más me gusta es la democratización de la información, ¿vale? Porque yo soy muy de la teoría de que eh, el estar formado o el saber no ocupa lugar. De hecho, tampoco, fijaros que yo estoy en una situación de riesgo, ¿no? Porque, claro, si mis clientes aprenden a hacer lo que yo hago, yo podría perderlos, ¿no? Si alguien aprende a hacerse su propia página web, no me la contratan a mí. Pues fijaros que a mí eso no me da miedo. Y os voy a decir por qué. Porque cuanto más informa está un cliente, más sabe la complejidad de ese proceso, de ese servicio. Entonces, más valora mi trabajo. Alguien que no sabe la complejidad que hay detrás de eso, no lo valora. Entonces, no tengáis miedo a que la gente esté informada, a que la gente sepa cómo se hace vuestro trabajo, porque eso no es malo. Al final, todos tenemos un punto diferente, que es la experiencia, la paciencia, el buen gusto para hacer las cosas, cualquier cosa, sea fontanero, sea hagas página o lo que sea, todos tenemos algo que nos diferencia, que lo veremos ahora también. Pues eso eso es lo que hay que promover y la información, el tener la información, acceso a la información, no es malo, el impacto de la economía digital, con lo que hemos hablado. Es una cosa que ha llegado relativamente rápida. Si lo comparamos, por ejemplo, con la revolución industrial, esto se nos ha venido encima mucho más rápido que se vino la máquina de vapor, que se vino encima esa máquina de vapor que la, que fue la primera gran revolución tecnológica, ¿no? que, que se estudia históricamente, pues no tiene nada que ver, esto ha sido 50.000 veces más gordo que aquello. Entonces, en ese sentido, eh, mm, tenemos que hablar de ese cambio, de ese cambio eh, que se ha producido en las empresas, pero que también ha afectado a toda la estructura de la sociedad, ¿vale? Toda la estructura de la sociedad eh, se ha visto afectada por esta economía digital, ¿vale? las instituciones públicas se tienen que adaptar a esto porque ya no presentamos papeles físicamente, sino que lo hacemos a través de plataformas. Eh, las empresas se han tenido que adaptar a esto porque ya la gente pues, no te hace los pedidos por teléfono, te lo hace por email, e incluso ya hay algunos que te mandan WhatsApp, que a lo mejor tú lo tienes personas, tienes que hacerlo de empresa, en fin, esto llega para quedarse y esto eh, tenemos que ser eh, coherentes con la realidad en la que vivimos. Entonces, yo ya cuando se habla, está muy trillado el tema y se habla muchísimo, muchísimo gobierno de transformación digital, pero es que es una realidad, o sea, es que no es una cosa que diga, hazlo para que te vaya mejor, no es que si no lo haces, mueres. Y es así de duro y es, así de difícil. Entonces, la realidad es que esta economía digital, estos conceptos de los que hemos hablado, han cambiado la forma de trabajar. Vamos bien, ¿Alguna duda? ¿Nos paramos? Vamos bien, ¿no? Venga, Pues seguimos. Entonces, estos cambios en la forma de trabajar yo lo he resumido en estas cuatro, en estas cuatro grupos, ¿no? Este, en lo que yo llamo la digitalización, la transformación digital. ¿vale? Esto es, yo no soy teórica ni me dedico a este tema, pero yo es como me gusta resumirlo como yo lo veo, ¿vale? en dónde se han producido esos cambios, esos, cuatro conceptos que, en los que se basa la transformación digital. El primero de ellos es el modelo de negocio, ¿vale? Vamos a hablar desde el punto de vista de la empresa. Nuestro modelo de negocio puede ser que hace unos años fuera válido, pero se, se ha adaptado, o sea, ese modelo de negocio, esa forma de vender se ha adaptado a la realidad digital que tenemos ahora. El modelo de negocio al final es a qué me dedico. Pues vendo churros en la plaza de mi pueblo. Pues es tu modelo de negocio. ¿Y cómo lo haces? Pues yo tengo una camionetilla y vendo churros y me los compran. O tengo una empresa de instalación de placas de energía renovable cada uno tiene su modelo de negocio, su modelo de negocio es cómo se organiza su, venta, o sea, qué es lo que vendo, cómo lo vendo, a quién se lo vendo, es un modelo de negocio, ¿vale? Entonces, mm, es transformarse a morir, es lo que se dice, transformarse a morir. Pero oye, es que no siempre los modelos de negocio se pueden adaptar. Bueno, Uy, se alguien. Lo, como he dicho, están los audio silenciados, lo digo por si alguien se incorpora más tarde, tenemos la audio silenciado, no intentéis darle porque la idea es que no, pues no se cuelen ruidos de fuera. Pero que si alguien quiere hablar, que no es que en plan que os tenga que callar porque no quiera escucharos, que me lo digan en el chat y se lo habilitamos, ¿vale? Bueno, pues sigo, lo que estábamos hablando del modelo de negocio. Que hay tipos de negocio que no se pueden transformar digitalmente. Entonces, lo que tienen que hacer es un cambio totalmente digital. Mm, digital, estoy todo el rato con la palabra digital. Un cambio totalmente diferente. Os pongo un ejemplo. Página amarilla, ha llegado un momento que no sirve para nada. ¿Quién mira las páginas amarillas ya? esa guía que te mandaban en tu casa, que según lo grande que fuera tu ciudad era más gorda, más finilla, que ya, de hecho creo que tengo una fuera, si, lo llego a saber me la traigo. Y ahora aquí en Jaén es así de ¿Qué ha pasado con Página Amarilla? Que ha tenido que adaptarse, porque ya nadie busca en Página Amarilla, ya lo que hacemos que buscamos en Google. Entonces, Página Amarilla, si queréis churretearlo luego por internet lo miráis, se ha convertido en B-Digital, como la abeja, B-Digital. Entonces, ¿qué es? Una agencia de, de marketing digital para posicionar eh, dice José Antonio que las páginas amarillas no sirven ni para las patas de los muebles. Pues ya ni para eso, ya vamos a tener que aprender a calzar los muebles digitalmente. Eso ya veremos cómo sea es tecnología la o Pero la realidad es que Página Amarilla es un ejemplo de, de transformación de modelo de negocio. Ya no venden a empresas para ponerte las páginas amarillas, sino que lo que te venden es que te posicionan en el lugar, ¿vale? Pues ya está. Es que ha cambiado la tecnología, es que ya no les servía. Entonces, eh, yo sé que para empresas que llevan muchos años, que tradicionalmente pues, tienen un modelo de negocios asentado, decirle a un empresario de 70 años que tienen que cambiar su modelo de negocio es duro y es difícil, pero la realidad es que si no te adaptas, mueres. Entonces, o bien se cambian los procesos, o bien se cambia la organización, o bien se cambia el modelo productivo, pero hay que cambiar. Eso es así, no podemos hacer otra cosa, ¿vale? Otro de los, ejes que mueven este proceso de transformación digital es la infraestructura, ¿no? Es la infraestructura, ¿cómo cumplimos este modelo de negocio? Yo tengo este modelo de negocio, ¿qué infraestructura tengo para cumplirlo? ¿Qué es redes comerciales? Cómo, ¿Qué canales de comunicación tengo? ¿Qué canales de distribución tengo? Esa es la infraestructura de mi empresa. Entonces, que yo sepa, nadie, yo qué sé, nadie apunta a los pedidos en un folio. O sí, pero luego los pasa a un programa de, factura o de pedido. Y el proceso productivo como tal también ha cambiado. Entonces, eh, no podemos hacer que eso como se hacía hace 50 años. ¿Por qué? o bueno, podemos hacerlo como hace 30, años, pero cambiamos nuestra imagen de marca y nuestra infraestructura de publicidad para darle valor a ese queso que va a ser más caro inevitablemente que uno que se produce en serie. No sé si me explico, ¿vale? Entonces, eh, alguna parte de ese proceso, de esa infraestructura que tenemos para, para vender nuestro producto, para producir y vender nuestro producto, tiene que, que, cambiar para adaptarse a esa nueva digitalización. El ejemplo del queso lo he puesto porque o bien deja de producir queso, como hace 30 años lo producen más rápido y lo vende a precio de mercado, es decir, hace una transformación de tu proceso productivo, o deja el proceso productivo igual, es decir, haces queso como hace 30 años, pero cambia la forma de comunicar, cambia esa infraestructura de, distribución. Ya no va a poder venderle queso a muchas tiendas, tendrás que venderle a poca y venderlo como producto gourmet, ¿vale? Pues eso también forma parte de ese proceso, de esa transformación de la infraestructura digital. Eh, otro de los parámetros que afecta ese proceso de transformación digital es la experiencia del cliente. Y está el penúltimo, pero cuando ya os conté el ejemplo de las cocinas, eh, ya estáis viendo la influencia que tiene el cliente. Entonces, antes no se cuidaba tanto el cliente como se debe de cuidar ahora. Y es por ese poder que ha adquirido, ¿vale? Ese poder que tiene ahora de comunicar cómo se siente con una marca, de seguir a uno en una marca y esa información que tiene para decidir si compra o no a una marca u otra. Entonces, yo aquí permitidme que haga una pinceladita de un concepto que se utiliza mucho. Yo utilizo muy pocas palabras en inglés, ¿eh? que yo soy muy partidaria de, utilizar el español, pero hay un concepto que se llama inbound marketing, que no sé si os suena, supongo que sí, porque se utiliza muchísimo. El inbound marketing es la nueva tendencia a cómo se venden las cosas. El marketing tradicional lo que hacía es que yo tenía un boli, lo diseñaba y después me iba puerta por puerta a vender este boli. Eso era el marketing tradicional. Frente a eso tenemos el inbound marketing. ¿Qué, supone eso? Preguntarle a todo el mundo qué te gustaría tener en un boli. Pues, oye, pues me gustaría que el boli tuviera el tapón que se le enganchara arriba. Pues me gustaría que el boli escribiera suavito. mí pues me gusta que el boli eh, se adaptara a mi forma de escribir. En fin, cada uno recoge información sobre los clientes y sobre eso se, hace, se construye el producto. Es decir, ha cambiado estar en el centro el producto para ponerse en el centro el cliente o el consumidor. En ese sentido, el inbound marketing al final se trata de ponernos tan guapos nosotros como marca para que la gente venga a buscarnos y no tengamos que buscarlos nosotros a ellos. Os pongo un ejemplo. Apple, la gente cuando, cuando saca un modelo nuevo Apple, la gente hace cola para comprar su producto. ¿Por qué? Porque tiene una estrategia de inbound marketing. Se han convertido en un producto tan atractivo que la gente viene a él, ellos no tienen que ir a buscarlo, ni a hacerte oferta, ni nada, no lo necesitan. La gente busca, Esto es un ejemplo muy extremo, ¿vale? Pero todo en la medida de lo posible, tenemos que procurar hacer los productos o hacer lo que vendemos atractivo, ¿vale? Hacerlo atractivo para que la gente venga a buscarlo. Eso es el inbound marketing y eso es cómo afecta la experiencia del cliente. Y es que en todas las decisiones que tengamos sobre el proceso de venta, tenemos que poner al cliente en el centro. Y por último, las personas. Las personas que forman parte de nuestra organización. Y esto me abre la puerta a lo que vamos a hablar más adelante, ¿vale? Es cómo los trabajadores de nuestra empresa tienen que adaptarse a esta nueva realidad digital, tienen que transformarse digitalmente con la empresa. Porque ya os digo yo que si la empresa cambia su modelo de negocio, se calienta la huella en hacer un nuevo plan de empresa, un nuevo plan estratégico y la lía muchísimo, cambia la infraestructura, invierte en maquinaria, invierte en nuevos canales de distribución y demás, invierte en experiencia del cliente, contrata gente que se dedica al marketing, contrata eh, comerciales, contrata el servicio de venta. Pero luego las personas que forman parte de la organización no están transformadas digitalmente y siguen prefiriendo eh, coger un bol y dibujarte algo en vez de hacerte un plano en 3D <laughs> para hacerte la cocina, el proceso de transformación digital ha fallado. Entonces, ¿por qué estamos hoy aquí o por qué pienso yo que vosotros decidisteis hacer este itinerario de formativo? Porque como personas, seamos empresarios, seamos trabajadores por cuenta ajena o seamos miembros de, de instituciones públicas, tenemos que adaptarnos en este proceso de transformación digital. Y el cambio pasa por cada uno de los que estamos aquí sentados. Si no cambiamos nosotros, las organizaciones no pueden cambiar, ¿vale? Entonces, por eso digo que me está abriendo puerta a lo siguiente. Aquí hago un inciso en ese proceso de transformación digital y el teletrabajo, que ahora es que es obligatorio hablar de él. Hace unos años era casi una, casi una utopía, ¿no? Ese teletrabajo desde casa, ahora nos hemos dado cuenta que para muchos es una pesadilla, que todos queríamos teletrabajo y luego no, no, es tan fácil conciliarlo. La realidad es que España era el país de Europa con más presencialismo, que se llama, ¿no? Es decir, el estar presente calentando sillas, hablando en, plata, ¿no? Teníamos muchas horas de trabajo, pero no todas las horas eran productivas. Entonces, en eso sí que es verdad que estábamos un poco a la cola de Europa, pero resulta que llegó un virus que no sé si habéis oído hablar de él, probablemente, no sé si habéis puesto la tele en los últimos meses, no sé si habéis oído hablar de este virus que llegó para cambiar el proceso, eso, para, cambiar la forma que teníamos de trabajar. Y es que de un día para otro no podíamos ir a trabajar a nuestros centros de trabajo, entonces teníamos que adaptarnos al teletrabajo. Yo la realidad de lo que yo veo, ¿eh? de lo que yo estoy viendo en el entorno. Yo ya conozco unas cuantas empresas que han adoptado el teletrabajo de forma definitiva. Es decir, que se han fundido el alquiler del local y está cada uno en su casa trabajando. Esto es una realidad. El teletrabajo ha llegado para quedarse. Y en ese teletrabajo, en esa forma nueva de trabajar, es que si no sabemos adaptarnos a esto programas informáticos, a conectarnos a la red, a tener un buen manejo de los, medios a nuestro alcance. Y no solo tener un buen manejo de los medios a nuestro alcance, sino como tener capacidad de reacción para aprender los nuevos que se ponen a nuestro alcance. Porque hoy estamos haciendo esta formación por Zoom, pero yo no sé cuántas formaciones he hecho en cuántas plataformas diferentes en los últimos dos meses. La realidad es que tienes que adaptarte muy rápido a esto. Entonces, ese teletrabajo, pues está aquí y ha sido un cambio un poco brusco. Entonces, como tal, tenemos que nosotros también pisar ese acelerador y adaptarnos a esa realidad. Ojo, que esto tiene muchos problemas sociales que tendremos que ver con el tiempo y es que surge el problema de la conciliación, de cómo trabaja en casa, si lo tienes lleno de chavales que no pueden ir al colegio, en fin. Esto abre muchos problemas sociales y muchos debates. Está diciendo Marisa, como muy bien estamos hablando, el teletrabajo hay que regularlo bien para que no abaraten el coste de personal, que eso también es otra cosa que puede pasar. Abre muchos problemas sociales, conciliación, eh, y salarios, descanso, desconexión, como bien está diciendo José Antonio. Eh, esto da para que estemos aquí la tarde entera, hablando de los pros y los contras sobre este tema, pero la realidad es que mm, esto no se va a ir. Y aquí tocando madera estamos todos, que bueno, aquí estamos gente de toda Andalucía, con el tema de los rebrotes y demás, y que yo <laughs> no quiero que nos encierren otra vez porque entonces vamos todos para el cátrico. <laughs> porque esto, es un desastre, si nos vuelven a encerrar pues podemos tener un problema, pero la realidad es que eh, si no queremos ir hacia ese desastre, o corremos para adaptarnos y podamos seguir desempeñando nuestro trabajo eh, desde esta nueva realidad que nos ha tocado, o, yo qué sé. Es que esto es muy complejo, ¿vale? Yo tampoco me atrevo a decir verdad absoluta, porque yo nunca, yo nunca he sido, porque yo siempre he sabido que este tema digital no son matemáticas, aunque los algoritmos que mueven detrás de la tecnología son matemáticas, eh, la realidad es que detrás de esto estamos personas y esto no son ciencias exactas, ¿vale? Esto cambia de la noche a la mañana y, como tal no podemos decir una verdad absoluta y por tanto yo tampoco la tengo con el tema del teletrabajo. Yo lo pongo encima de la mesa simplemente para el tema que nos toca esta tarde y es esa transformación del profesional 4.0, ¿vale? Ese profesional 4.0 tiene que saber teletrabajar. Con todos los problemas que te hay alrededor de ese teletrabajo, tiene que saber hacerlo, porque es la realidad del mercado, ¿vale? Más cosas que queremos hablar después de, de todo esto que estamos diciendo, las nuevas profesiones del ecosistema digital. Ese ecosistema digital, ese entorno digital en el que nos movemos, pues lo mismo está el ecosistema de la sabana, el nuestro ecosistema digital, esa nueva realidad que nos embarga, pues nosotros como profesionales tenemos que adaptarnos. Es que fijaros eh, qué dato más impactante, el 65% de los niños que están en edad escolar, es gente que, está, que tiene entre 5 y 16 años que es cuando se acaba la ESO, ¿no? 16 años que es cuando se acaba la ESO, esos niños que hay ahora, el 65% de esos chavales, no, no existe su trabajo, el puesto de trabajo que van a desempeñar en el futuro no se ha inventado todavía, ¿vale? Y es que si tenéis eh, esta transformación digital no tiene precedentes, ¿vale? Antes, pues, cuando se produjo la era de la revolución industrial, pues, a lo mejor de pronto pues, se valoraban mucho los que sabían manejar el carbón para producir vapor. Yo que sé, tampoco sé yo mucho de historia, pero lo he simplificado. Entonces, se produjeron unas cuantas profesiones nuevas, pero que eran perfectamente extrapolables a las que ya existían. La realidad es que ahora existen un montón de conceptos, en inglés la mayoría, de profesiones en inglés que antes no existían y que todos los días, todas las semanas, surgen profesiones nuevas y le ponen nombre a profesiones nuevas, porque las necesidades de las empresas cambian tan rápido que se demandan profesionales cada vez más rápido. Entonces, en ese sentido, eh, este, este cambio, de este ecosistema digital nuevo, ha supuesto una crisis de trabajo. Y esa es la realidad, es que estamos en una situación de desempleo que nunca había existido. Y no hay menos puestos de trabajo, ¿eh? no hay menos puestos de trabajo que hace 50 años, pero la realidad es que el mercado de trabajo se ha hecho mucho más complejo. Entonces tenemos mucha gente que es mayor de 50, he puesto 50 por poner una cifra, mayor de qué año, incluso con 30, no tiene por qué, que no se ha sabido adaptar al cambio digital o también los prejuicios que hay en el mercado sobre esa gente mayor porque se cree que no se ha podido adaptar a esa, esa realidad digital, van justos por pecador ahí. Y luego esa generación joven que se supone que es la más preparada de la historia y que vive estudiando, vive estudiando para intentar adaptarse al cambio. Entonces, ni los mayores eh, eh, los contratan porque no tienen formación específica sobre esos temas digitales, ni a los jóvenes los contratan porque no tienen experiencia sobre esos temas porque son tan nuevos que es imposible generar experiencia sobre eso. Entonces, simplificándolo mucho, ¿vale? Porque esto es una crisis que, también da para estar toda la tarde hablando sobre este tema, estamos ante una realidad de crisis del trabajo. Entonces, esta transformación digital ha traído consecuencia también eso y tenemos que tenerlo presente. Entonces, como, como profesionales, cuando pues nos enfrentamos a una realidad y es que esa famosa frase de que los robots nos quitan el trabajo. Es que yo antes apretaba arca en una cadena de montaje y ahora la aprieta un robot. Entonces, eh, a ese hombre que, o a esa mujer que le ha pasado eso, pues probablemente tú no, lo convences de que la economía digital le haya traído cosas buenas, porque le han quitado su puesto de trabajo. Entonces, ¿supone eh, eh la economía digital la muerte del trabajo tal y como lo conocíamos? Pues yo aquí pongo en valor una cosa, una cosa que eh, en algunos trabajos antes, o sea, en la forma de trabajo antigua no se valoraba en algunos puestos de trabajo, y es la creatividad la capacidad de improvisar que tiene el ser humano, la capacidad de aprender que tiene el ser humano y la capacidad de ser resolutivo. Es decir, no lo sé, pero me busco la vida. Eso no lo hace nunca un robot. Un robot nunca va a poder ser creativo, un, robot nunca va a poder improvisar, un robot nunca va a ser proactivo, nunca se le van a ocurrir ideas que pueden mejorar su puesto de trabajo, nunca van a resolver los problemas que le surja porque tiene que venir alguien detrás y programar. Así que tenemos dos opciones, o tirarnos por el, los trabajos creativos, que esos van a ser los trabajos del futuro, según están diciendo los expertos, esos trabajos en los que la creatividad o ese, esa capacidad del ser humano de, improvisar va a ser lo más importante, o nos ponemos a programar robots, que esa es la otra opción, hacernos matemáticos y grandes informáticos y grandes expertos ingenieros para poder adaptarnos y, crear tecnología, ¿vale? Entonces esa es la realidad simple de cómo se ha puesto el mercado, el mercado de trabajo. Pero por aquí, jóvenes que tengan tanta información que los complejos de que con el tiempo se van a marchar finalmente no los contratan es una realidad, es la crisis de trabajo lo que tenemos. Entonces, como digo, pues para resumir esto es que tengáis en cuenta que un robot, y hablo de robot, pues personificarlo un poco en un humanoide, ¿no? pero eh, los ordenadores nunca van a poder sustituir esa creatividad humana. Y sobre todo eso, la capacidad de adaptarse. Porque yo, por ejemplo, a lo mejor no sé de una cosa, pero puedo aprender. Y eso es una cosa que ya lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir. La capacidad de aprender y de adaptarse es imprescindible, porque lo que yo estoy diciendo aquí esta tarde puede ser que dentro de una semana esté obsoleto y ya no sirva para nada, pero vosotros seguís teniendo la capacidad de informaros y de buscar cursos como estos para seguir adaptando, ¿vale? Entonces, en ese sentido, mm, tener esa tranquilidad, ¿no? Aunque tengamos esta crisis de trabajo encima, problemas sociales, problemas políticos y demás, eso es así, hacia dónde vamos a Y dentro de unos años, pues las cosas yo supongo que se estabilizarán o aprenderemos a adaptarnos a esa realidad. Permitidme que os hable de las nuevas profesiones que tenemos ahora. ¿no? Yo he puesto cuatro modos de ejemplo, pero yo lo que quiero es que hagáis un ejercicio, eh, si tenéis en el entorno cercano de casa o en la familia, alguien que sea menor de 15 años, preguntarle qué quiere ser de mayor yo cuando me preguntaban qué queríamos hacer de, mayores cuando éramos pequeños, pues médicos, eh, profesores, básicos, mm, básico, ¿no? Yo, no hubiera dicho nunca la profesión que tenía luego después, pero nadie decía eso. Tú le preguntas a un chavía, un una palabra de Jaime, ¿vale? Que yo la digo mucho pues, porque un chiquillo, le pregunta que a qué se quiere dedicar eh, eh, de mayor y probablemente te diga ah, youtuber, influencer, mm, te salga una respuesta que diga, ¿cómo? Y es que la realidad es que eh, a lo que aspiran esa generación que viene de atrás de los que estamos aquí, eh, ellos ya están adaptados. O sea, yo hablo antes de los millennials, a los millennials se les denomina a esa generación que ha vivido el proceso de transformación digital, es decir, somos la última generación de la historia que recuerda el mundo sin tecnología digital, es decir, nos acordamos del mundo antes de los móviles, somos la última generación que se acuerda de cuando se compró el primer móvil, los que vienen detrás, en su casa había móvil desde que nacieron, ¿vale? Esto simplifica simplifica mucho cuando no, cuando no os acordáis de qué es un millennial y qué no es un millennial. La generación Z ya nació con un móvil. Son esos que los ves en los bares, que están con el móvil en la mano y que no le hacen caso a nadie, y no, corren ni no se mueven. Eso es esa generación. Entonces, ellos ya han nacido con eso. Entonces, de manera natural se adaptan a esa nueva realidad. Entonces, estas nuevas profesiones que han surgido ahora, cuando vengan estos detrás nos comen, porque estos desde pequeños tienen claro que quieren ser influencers, community managers, operadores de drones. Eh, estos cuatro que he puesto aquí son los más representativos, pero no son ni muchísimo menos lo único, ¿vale? Pues está el community manager, que es quien iba a decir hace siete años que te iban a pagar por gestionar redes sociales, por pues poner cositas en el Facebook, es lo que se simplifica el trabajo del community manager, mal hecho porque es mucho más complejo, pero es una realidad, es un puesto de trabajo que ha surgido ahora, ¿vale? Y además todo el mundo es un, puesto de trabajo muy, muy atrayente, o analista de Big Data, es que fijaros el dato curioso que he puesto ahí, es que si lo que desde que en 2014 todos los datos que se guardaron en la nube, si los transformamos en folio, es decir, en cosas escritas y en folio, haríamos 4.500 pilas de libros que llegarían hasta el sol. Ojo, en la información. La información es el poder de Aula. Y es que, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de... Muy bien. el ejemplo que pongo es el de Facebook. ¿por qué me salen a mí anuncios que dicen los que nacimos en agosto somos los mejores? Y a mí me hace mucha gracia porque yo nací en agosto y estoy de acuerdo con que los que nacimos en agosto somos los mejores, porque saben la fecha de mi cumpleaños. Entonces me ofrecen publicidad adaptada a mi a mi realidad, ¿no? Entonces esa información hace que Facebook sea tan poderoso. La información que yo le doy, ellos la venden a empresas yo también estoy en el otro lado, desde el punto de vista de una empresa me puedo aprovechar de esa información y puedo hacer publicidad segmentada en mi público objetivo. Les pongo un ejemplo muy rápido, Mythic, no sé si lo conocéis, que es la página de contactos por excelencia, hace publicidad a la gente que está soltera. Pero no solo a la gente que está soltera, sino a la gente que está soltera cuyo entorno se está comprometiendo. ¿Por qué? Porque está la desesperación en la que tú ya te dejas cuartos para buscar pareja. Entonces, en ese sentido, esa información es poderosa, no hace, hace poderosos como empresa y esa información la tiene cierta empresa. pero es que nosotros como empresas también podemos analizar los datos de nuestros clientes. Y eso también nos va a dar poder. ¿Por qué? Porque si yo analizo que hay un patrón de comportamiento en mis clientes, tienen cierto estatus social, tienen cierta edad, entonces eso demás, yo hago un perfil de mi cliente y a lo mejor se me puede ayudar a seguir trabajando sobre ese perfil de cliente o decir, mira, es que mi negocio no va bien porque lo que me vienen son nada más que chaveas, y yo en mi base quiero gente que se deje dinero y se gaste más de una cerveza. Entonces, conocer mi cliente y tener esos datos, pues, es también me hace poderoso. Entonces, ¿por qué están surgiendo puestos de trabajo sobre Big Data? Porque hay puestos de trabajo que solamente es una persona, un tío, una tía que se dedica solamente a analizar datos, porque son súper importantes en la economía que estamos viviendo. Los creadores digitales, mal que nos pese, son los artistas del siglo XXI la gente me critica mucho al Rubio, a Dulceida y a toda esta gente que son influencers, pero yo no le quito mérito, ¿eh? Creas contenido, o sea, creas contenido antes eran los... que creaba contenido. Perdonadme la barbaridad, yo sé que a lo mejor alguien aquí le impacta, pero al final eh, eh, el, arte arte, la cultura de, de hace unos, de años nos puede parecer mucho más culto y no le quito razón, pero la realidad es que el entretenimiento de, de la generación que tenemos ahora mismo pues está en YouTube, o pues está eh, en, las redes sociales y esos creadores de contenido, esa gente que hace vídeos en YouTube y parece una tontería, pues son los que entretienen. ¿Qué niño de hoy en día? Yo me acuerdo cuando yo por las tardes esperaba religiosamente a que dieran las cuatro y media, a que empezara la banda en Canal Sur para el dibujo. Mi sobrino no necesitan esperar que la tele se programe algo, sino que cogen el móvil, cogen la tablet y se ponen los dibujos que ellos quieren. O sea, son como consumidores, imaginaros cómo exigentes van a ser en el futuro. Entonces, esa nueva demanda exige esas nuevas profesiones, esos nuevos creadores de contenido digital. Y tiene mérito, ¿eh? No se lo quita y no creáis que porque parezca un vídeo tonto mm, tiene menos trabajo que, otra persona que eh, a lo mejor se dedique a un arte más tradicional, Tiene su mérito hacer un vídeo de tonterías todos los días, que no todos los días apetece decir tonterías. Entonces, en ese sentido, o pues una nueva profesión, como el operador de drones, que parece que es un juego, porque yo que sé, los drones hasta hace unos años era como el juguetico que se le regalaba a los niños por, por Navidad, ¿no? Y la realidad es que ahora mismo los drones facilitan muchísimo los procesos. Por ejemplo, aquí hay una empresa en, la provincia que mide la humedad del suelo para saber si hay que regar los olivos no. Entonces pasa el dron, mide la humedad del suelo y en función de eso se optimiza el regadío. Es un cambio en el proceso productivo de un sector tan tradicional como el oliva. Entonces son nuevos puestos de trabajo que están aquí para quedarse. Si yo en este mercado hipercomplejo tengo problemas en eh, para adaptarme a ese mercado, pues quizás tengo que buscar un hueco en estas nuevas profesiones y perder el miedo a reinventarme, ¿vale? Si a lo mejor a mí se me daba bien escribir y yo quería ser escritora de mayor, pues a lo mejor es que mi puesto de trabajo ahora se llama copywriter, que es escribir textos publicitarios. Y a lo mejor, pues como soy tan buena escribiendo, pues le saco partido a eso. Que cada uno busque en esas habilidades, que las veremos ahora, cómo adaptarlas a las nuevas profesiones, ¿vale? Y aquí dejadme que hable de, eh, que reflexionemos juntos sobre en este, el mundo hiperdigitalizado, cómo diferenciarse. Eh, hemos hablado antes de la creatividad, ¿vale? De cómo la creatividad es lo que nos hace humanos y lo, lo que nos hace valioso en ese mercado de trabajo. La creatividad simplificando toda esa serie de habilidades como es la proactividad, la capacidad de transformación y de adaptarse y demás. Esa creatividad, ¿vale? Yo lo englobo en eso. Entonces, ¿Qué nos hace creativos? ¿Qué nos hace diferentes? ¿Qué es lo que nos diferencia? Pues a nosotros. La realidad es que de todos los que estamos aquí esta tarde, no estamos dos personas iguales. Cada uno tenemos nuestras cosas buenas, nuestras cosas malas, pero todos tenemos unas habilidades que nos diferencian de los demás. Capacidad de aprender, capacidad de comunicar, capacidad de dibujar. Cada uno tiene unas capacidades diferentes que lo diferencian de los demás. ¿Eso qué es al final? esa huella que dejamos a los demás, esa forma de trabajar, esa forma de hablar, esa forma de hacer las cosas, eso es nuestra huella, esa es nuestra marca, ¿vale? Y a mí me gusta mucho, como yo al final trabajo con marcas, y, cuando hablamos de marcas pensamos en Coca-Cola, en Apple y demás, a mí me gusta extrapolar ese trabajo de branding que hacen las grandes marcas a las personas. Y que una marca personal no es solo que te llames eh, Maica Abogados, por ejemplo, que es una marca de una amiga mía que es abogada y es su nombre, porque al final es abogadista y en su despacho. Entonces, ella, por ejemplo, es una marca personal típica, pero a mí me gusta pensar que todos somos marcas personales. Eh, si yo, por ejemplo, trabajara, yo trabajo en una empresa, ¿no? Pues yo mi forma de hacer las cosas, mi marca personal, la marca personal de Rocío Ceda, también está dentro de esa organización. Entonces eso me permite a mí diferenciarme dentro de la organización y también le aporta valor a la marca para la que yo trabajo. Entonces no penséis que por estar dentro eh, de una empresa más grande o dentro de una institución pública o sea un emprendedor bajo una marca comercial, anulamos esa marca personal, ¿vale? Entonces ese personal branding, esa forma de hacer las cosas, es lo que, lo que nos diferencia. Entonces vamos a pensar en esa huella, ¿no? Y aparte que yo también os digo una cosa, lo más fácil del mundo es ser tú mismo. Lo que es complicado es eh, engañar una oferta, eh, o sea, que te hagas una entrevista de trabajo y que a una persona que no eres ese trabajo está abocado a que te echen a la calle. ¿Por qué? Porque estás inventándote una cosa que no eres tú. Entonces, por eso ahora se valora tanto las habilidades, la capacidad que tengas de, hacer ciertas cosas, mucho más que la formación, o que la formación se adapte a esas habilidades, Entonces esa es la tendencia que también tenemos en este mercado actual. Eh, bueno, la realidad es que en esa marca personal eh, es especialmente importante para la gente que esté buscando trabajo. Y yo esto, aunque aquí haya gente que no esté buscando trabajo o ya haya pasado ese proceso además, yo lo voy a contar porque es una cosa en la que nos podemos ver todos, aunque tengamos un trabajo estable, nos podemos ver la situación eh, eh, de que tengamos que buscar trabajo. Y no solo eso, ojo, sino que en este mercado laboral en crisis, pero también un mercado laboral muy exigente, existen los que se llaman los cazatalentos. Entonces, a lo mejor nosotros creemos que tenemos un trabajo eh, que nos gusta, que estamos estables pero quizá está ahí esperando detrás de la, de la puerta, está esperando un trabajo aún mejor, un trabajo que nos permite desarrollarnos más como profesionales. No solo estoy hablando de subida salarial, sino de desarrollarnos como profesionales. Entonces, invertir en nuestra marca personal, invertir en cómo se nos ve, no es malo. Y, aquí os he puesto un ejemplo, o este currículum putre que tengo aquí a la, a la derecha, que, Ah, un ejemplo que cogió de, de, la red porque tampoco quería para nadie personal, estos son los currículums que teníamos antiguamente. Esto llega ahora mismo a una empresa y lo mismo que entra, sale. O sea, es que ya hemos llegado a un punto en el que eh, tenemos que, que, darle una tridimensionalidad a nuestro perfil. Y me explico. Es que las empresas ya no solo van a creerse que somos lo que está puesto en un papel. Antes llegábamos con el currículum grapado y decía, esto es esta persona. No, ahora busca la tridimensionalidad. Y que sepáis que las empresas cuando estamos en un proceso de, selección, lo primero que hacen es buscar en Google. O incluso, no que estamos en un proceso de selección, sino que llega el nombre de una persona y no sabemos quién es, lo buscamos en Google, a ver qué nos sale, ¿vale? Entonces tenemos que cuidar esa imagen. Entonces ya no vale con perfiles planos de un folio, sino que tenemos que dar un perfil tridimensional. Es decir, que miren por donde miren, porque van a venir por muchas partes, se encuentren con, lo que soy o con lo que yo ofrezco, ¿vale? Entonces tenemos que ser cuidadosos con ese tema. Y aquí había puesto un ejemplo, esto es un enlace, pero luego lo vamos a ver después, no os preocupéis, de cómo hacer un currículum un poco diferente, porque al final el soporte tradicional de papel, es decir, un PDF en el que esté puesto toda nuestra información, tiene que estar, ¿vale? Tiene que, una realidad tiene que estar ahí. Y también hay otra cosa que es el videocurrículum, ¿vale? Que a mí me llegan algunos, entonces por lo menos te paran a escuchar a esa persona. En un vídeo ha tenido la diferencia de hacer un vídeo, pues consejos sobre cómo hacer un currículum estaban ahí en la ¿vale? En ese sentido, eh, el, ser diferente, el, que no encuentren ni encuentren cosas diferentes, interesantes. Yo pongo un ejemplo, yo estaba, estaba una de las primeras veces que iba a los bares, eh, quedé con una amiga que está buscando trabajo de psicóloga, Entonces ella decía, mira, yo tengo un currículum muy chulo y demás, y me voy a ir por Jaén echándola a la residencia de ancianos estábamos hablando, que le decía yo, y mira, la realidad de lo que nos estamos encontrando en el mercado ahora, yo en el mundo en el que me muevo, que el digital es que aunque tú estés buscando trabajo, eh, las empresas van a buscarte o, no solo que tú vayas a buscar de la empresa, sino que tienes que hacer que las empresas te busquen a ti. Entonces, muchos psicólogos que están en búsqueda activa de trabajo, pero no se ponen en LinkedIn como estoy en búsqueda activa de trabajo, sino que se ponen como psicólogos sanitarios, aunque estén en paro psicólogo sanitario, no solo eso, sino que escribe un artículo para quien paga que parece al principio que es el vacío, pero no, te escribes un artículo sobre algo que sabes, lo cuelga en tu LinkedIn. ¿Qué provoca eso? Que cuando tú echa echas un currículum, le dices, mira, y mira lo que escribo, mira lo que hago, mira lo que he hecho, aquí puedes recibir mucha más información, enlazos de otros trabajos que he hecho anteriormente y demás. Y ya no solo eso, sino que generando contenido provoca que te compartan y que tu nombre o tu experiencia o tu profesionalidad llega gente que quizás está buscando el talento que tú ofreces. Entonces, en ese sentido, el, estar presente en la red es necesario y es, imprescindible. Entonces, eh, esa marca mm, personal, ese, que somos, eh, puede ser un valor añadido para la empresa que está buscando un talento especial para su negocio. Entonces, tener esa imagen digital, esa presencia digital de Profesional 4.0 hace que te diferencies de los demás que están en el proceso de selección Fijaros la tontería de que el que envía el vídeo, pues ya es diferente a los demás. Si envían 700 vídeos, ya va siendo menos diferente. Yo aquí pongo un ejemplo, lo estuve buscando ayer porque quería enseñarlo, enseñarlo pero no lo encontré. Eh, una, chica que se dedica al marketing digital como yo, que estaba buscando empleo en una agencia, entonces ella estaba harta tenía poca experiencia, tenía formación, pero era muy joven y no tenía experiencia. Eh, bueno, total, que ella estaba buscando trabajo en agencias creativas, agencias de publicidad y demás se hizo una página web, una página web en la que hablaba ella misma basándolo en su afición a la pizza. ¿Vale? Ella decía, pues yo soy Rocío y me gusta la pizza. Y decía, yo estudié no sé qué, no sé qué universidad, donde por cierto había un telepizza muy cerca, pero no me gustaba porque yo soy más de pizza, de masa fina. Se le solo con ese rollo. ¿Qué pasa? Que ella estaba buscando el trabajo en una agencia creativa. Ese trabajo que hizo eh, para presentar su perfil profesional hizo que la contrataran enseguida. ¿Por qué? Porque era lo más original que encontraba y una agencia estaba buscando creatividad. Pues en el currículum solo lo tuvieron. ¿Qué pasa? Que recibió ofertas de otras agencias diferentes. Cuando una persona con su perfil y con su poca experiencia probablemente no hubiera recibido esa cantidad de oportunidades. ¿Por qué? Porque lo hizo diferente. Esto no quiere decir que valga para todo, porque si me dedico a la ingeniería civil, evidentemente no puedo hacer un currículum así de creativo, ¿no? Pero y esto es cuestión de darle vuelta al tarro hasta buscar la manera de, de adaptarnos luego también esa reputación online, ¿vale? Que estamos hablando, también afecta al cuidar nuestro perfil eh, el, tener una reputación online. Y es que si tenemos un perfil de LinkedIn, yo no sé por qué LinkedIn se indexa antes que Facebook. Entonces yo prefiero que vean mi perfil de LinkedIn a que vean mi perfil de Facebook. Porque bueno, pues ahí estoy, a lo mejor estoy en bikini un día con la familia comiendo una paella y tampoco eso es plan de que lo vean, aunque lo van a hacer, ¿eh? Entonces también hay que cuidar esa imagen que se tiene ahí. En ese sentido, tener una reputación digital eh, ya no estoy hablando solo de que me busquen y me encuentren, sino de que tenga cierto nombre en el mundo, me code con gente que se dedica a lo mismo, eso no es malo, ¿vale? Ese, tener esa presencia es necesario. Yo invito a que cada uno, como he dicho al principio, el objetivo principal de esta tarde, de esta hora y media aquí, es que cada uno reflexione sobre qué presencia como profesional 4.0 tenéis en la red. Una de las cosas que os dejo ahí, os las lanzo como globo sonda y y a ver cómo va la cosa, ¿no? Y, bueno, como ejemplo que yo he puesto aquí de resumen, por ejemplo, está Apple, ¿no? Apple era una empresa con una marca, pero luego hay personalidades dentro de esa marca, y es que Apple, el más famoso es Steve Jobs, ¿vale? Steve Jobs, eh, su marca era Apple y lo que vendía era cosas de Apple, el lógico el móvil, el ordenador, pero Steve Jobs como tal también era una marca personal que hacía aportar valor a Apple, ¿vale? Entonces nosotros, como cada uno nuestro nombre y nuestro apellido, aportamos valor para la marca que trabajamos. Si somos una marca personal, pues Rocío aporta valor a Rocío pero cada uno tenemos que cuidar de nuestra, de nuestra presencia y de nuestra, y de nuestra aportación a esa, empresa. Aparte que eso también nos ayuda a crecer. Este hombre, que es Tom Peters, que es una autoridad en el mundo del marketing. Dice que la marca personal enlaza tus pasiones, tus atributos clave y tus fortalezas con una proposición de valor, dejando claro lo que te diferencia de los demás. Yo creo que no hay mejor manera de resumir lo que estamos hablando aquí esta tarde, ¿vale? lo, que, lo que nos impulsa y lo que nos hace diferente. Y yo aquí había dejado una, una práctica, ¿vale? Que me la me la había saltado y ahora vuelvo para atrás porque por el mecanismo que tiene esto es más fácil que ahora aquí te compartir pantalla y abra el otro. Como quiero enseñaros tres herramientas solamente luego al final, quiero enseñar LinkedIn otra parte de más, eh, lo dejamos aquí, ¿vale? Hacemos este paréntesis, porque yo quiero enseñar un poco LinkedIn un perfil de LinkedIn. No nos da tiempo a profundizar mucho más, pero si os interesa, os animo a que investigáis porque hay muchos tutoriales y muchos cursos también dentro de, los programas que se proponen desde la consejería, pues eh, cursos específicos sobre LinkedIn que son muy interesantes, una herramienta que se le puede sacar mucho partido. Mm, José Antonio Pareale, el hecho de que LinkedIn se posiciona antes por la propia estructura de la info, pero además es que porque cuando buscamos a alguien se hace mucho por temas laborales, ¿cierto? Y también porque, y esto ya es el secreto bajo la cuerda que yo cuento, es que Facebook, es, o sea, Google y Facebook son como el agua y el aceite, ¿vale? Entonces, eh, si, Facebook, si Google puede posicionar algo por encima de Facebook, también lo hace, pero principalmente es por eso, porque la información, tu nombre completo y tu eh, lugar, de, lugar de pertenencia, lugar donde vives, está mucho más claro normalmente en LinkedIn que en el propio Facebook, ¿vale? Perfecto, pues nada, seguimos con el tema, volvemos ahora a LinkedIn, lo, lo recuperamos. El tema de las competencias digitales, ¿vale? Esa es skill. Antiguamente, que era lo más guay? que era la que, ¿Quién era el que se colocaba antes? El que sabía mecanografía, ¿no? eso era una habilidad pues, muy valorada, saber mecanografía. ¿Quién valora ahora mismo quién pone el currículum que sabe de mecanografía? Nadie, porque ya, todo ya nadie escribimos así, ya todo el mundo utilizamos todos los días para escribir. Entonces, es una habilidad que se ha perdido qué digo esta tontería? Porque la realidad es que este ecosistema digital ha traído consigo nuevas habilidades que son valorables, ¿vale? Y, tenemos que estar al loro de este tema, ¿por qué? Porque yo lo hice, yo lo hice y me considero joven todavía. <laughs> Yo lo hice, yo puse en el currículum que tenía manejo del paquete Office. No va a tener manejo del paquete Office, pues lo que tiene manejo del paquete Office. Esa información es relevante, esa información me diferencia. ¿no? Se da por hecho que si yo cuando yo estaba buscando un trabajo, tenía 25 años, se entiende que manejo el paquete de Office. Manejo la navegación por Internet. Claro que la manejas, pero ¿qué habilidades digitales tienes? O sea, ¿qué cosas te diferencian? ¿Qué formación específica digital tienes? Eso es lo que te diferencia. Entonces, no podemos coger las habilidades que valían en el mercado laboral antiguo y extrapolarlas al de ahora, porque no son las mismas. Entonces, esas skills que están aquí puestas, esas eh, todo le ponemos la de delante, ya suena mucho más guay. Skills son habilidades en inglés, eh, es que suena tecnológico, esas habilidades tecnológicas son ese conjunto de conocimientos y habilidades que te hacen un uso, que te permiten un uso eficiente de la tecnología. y seguro. ¿Y, y por qué digo esto de eficiente y seguro? Porque eh, no vale solo con decir lo manejo, es que tienes que manejarlo de verdad. ¿Por qué? Porque tu día a día del trabajo va a estar Y si no tenés capacidad para adaptarte a esos procesos. Mi amiga Elena, que te he contado, he cambiado el nombre, no se llama Elena. Mi amiga Elena está que estaba buscando trabajo como psicóloga y consiguió un puesto en, el, eh, en la Cruz Roja y se fue a la calle a los otros días porque no sabía manejar el programa informático porque no tenía habilidad para adaptarse a ese programa, ese programa informático. Y es que hablamos mucho de este tema, entonces lo tengo muy reciente y lo pongo como ejemplo. Tenemos que tener capacidad para adaptarnos y, usarlo de manera eficiente, porque va a ser una realidad, o sea, va a formar parte de nuestro trabajo. Entonces, esas competencias digitales, ¿cuáles son? Yo la he aquí a modo de, resumen. porque me quité el chat del medio. Aquí, que vosotros no lo veis, pero yo sí lo tenía aquí en la pantalla. Eh, el tema de eh, información y alfabetización informacional. ¿Eso qué significa? Que seamos capaces de trabajar con datos en los medios digitales, que sepamos guardar datos en los medios digitales, que sepamos buscar datos en los medios digitales, que sepamos evaluar esos datos en los medios digitales. Y esto es una cosa así muy, muy o sea, diciendo esto así, pero cada uno tiene que buscar su, su, sector específico en el que maneja los datos. Yo, por ejemplo, que me muevo en el mundo del marketing digital, tengo, por ejemplo, que saber interpretar las métricas que me arroja Google Analytics, por ejemplo, ¿no? en mi sector, eso es donde yo tengo que saber buscar los datos, tengo que tener manejo con eso. Que me dedico a, no sé, a, hacer pedidos de pizza, a tener una pizzería, yo tengo que saber dónde encontrar la información sobre los pedidos, dónde meter la información si me hacen un pedido por teléfono, eh, unirla con la información que me llega a través de la aplicación de Uber Eats y mezclarlo, entonces tengo que tener manejo con esa información. Incluso siendo repartidor de pizza, tengo que tener manejo con este proceso de información y de alfabetización informacional. Tengo que tener manejo con el control de datos. Entonces, eso es una, eh, skill de las que estamos hablando, ese manejo de datos en medios digitales. Otra de las cosas que necesitamos es la comunicación y colaboración. Más ahora, eh, antes lo solucionábamos todo con levantarnos y ir a misa al compañero y preguntarle, pero es que la realidad es que tenemos que aprender a utilizar los medios de comunicación y colaboración digitales puestos en nuestro entorno utilizar los canales de comunicación internos de la empresa, o si somos nosotros los empresarios, crear canales de comunicación internos eh, dentro de la empresa, o saber utilizar los medios que nos sacan fuera de la empresa para comunicarnos con nuestros clientes o para comunicarnos con nuestros proveedores. En fin, cada uno tiene que buscar en su puesto de trabajo, en su entorno en el que se mueve, cómo utilizar los medios digitales para comunicarse con su propia empresa o con los, que, o con los colaboradores más cercanos. Entonces, tenemos que aprender a interactuar y tener manejo de la interacción digital, Esa es otra de las eh, skills que estamos hablando, de esas competencias digitales. Otra de las cosas que, que también se nos exige es la creación de contenido digital. Y es que yo puedo escribir una cosa en un folio, pero es que ya no vale con escribir una cosa en un folio y entregarla eso ya no tiene soporte digital, tengo que aprender a transformar ese contenido en contenido digital, y cuando estamos hablando de crear textos, crear imágenes, crear vídeos, y puede ser desde que tenga manejo en hacer una presentación de PowerPoint muy bonita, que puede ser lo básico, o que a lo mejor mi puesto de trabajo, o mi habilidad, o yo desarrolle la habilidad y sea capaz de manejar Photoshop, que tampoco me estoy yendo a algo muy complicado, ¿vale? Entonces, ese, ese nivel de adaptación a la creación de contenido nos puede ayudar a diferenciarnos. Y otra competencia que quizás si por nuestras habilidades personales, pues si nos da bien, podemos trabajar y desarrollar. Una persona no tiene por qué, o sea, si eres diseñador gráfico profesional, evidentemente tienes que tener un gran manejo del procesamiento de la imagen, del desarrollo de diseño y demás. Pero si tú a lo mejor, siendo profesional de otro sector, tienes una habilidad creativa y desarrolla habilidad en ese campo, pues puede ser un complemento bueno a la posición que estás desempeñando, ¿vale? sin sustituir nunca al profesional que se dedica al 100% por eso. ¿vale? Estamos hablando de habilidades que complementan como profesional. Que, por ejemplo, si nos da muy bien y queremos centrarnos en eso, pues quizás lo que tenemos que hacer es desarrollar nuestro eh, posible puesto de trabajo, nuestra carrera profesional en torno a eso. Y esa será la habilidad que más trabajemos. Un diseñador eh, gráfico, su habilidad principal, su competencia digital principal será la creación de contenido digital. Estamos de acuerdo. Pero que también tiene que manejar las otras competencias, como son las otras dos, por ejemplo, como he explicado, y las siguientes que vamos a hablar, ¿vale? Tener conocimiento sobre esto nos, nos ayuda a ser unos profesionales 4.0, que al final es lo que se trata en este tema. Otro de los temas que también se habla mucho, como competencia digital, es la seguridad. Es decir, ser capaces de proteger los datos. Esto hubo una revolución hace un año con la irrupción del reglamento este de de protección de datos, que toda la empresa empezaron así a entrar en pánico, a correr como si hubiera fuego, porque parecía que se acababa el mundo y es que la realidad es que teníamos que adaptarnos a un reglamento, una legalidad y es que no podíamos hacer con los datos lo que, quisiera, lo que quisiéramos. Entonces, tener conocimiento sobre cómo se protegen los datos también es necesario. Entonces, si nosotros, por ejemplo, somos enfermeros y sabemos que esos datos no pueden salir de ese programa del ordenador porque la ley lo impide, ya está, ese conocimiento tan simple, o una habilidad que también nos no acompaña, incluso si a lo mejor, pues, oye, somos enfermeros pero tenemos formación específica sobre esto, pues quizá nos puede ayudar a, dentro de nuestro puesto de enfermería, en una clínica privada, a lo mejor nos hacen delegado de protección de datos también, porque tiene que haber dentro de la empresa. Entonces, esto son habilidades sobre seguridad. Otra cosa de la que también se está hablando mucho es el blockchain, no sé si os suena. Es que eh, el ejemplo simple es que firmamos con la firma digital, con el certificado digital, cuando firmamos un PDF o cuando entramos a registrarnos en, en Catastro y entramos con la firma digital. Eso es otra de las habilidades que tenemos que tener en este mundo de competencias digitales. Esa habilidad, esa capacidad de responder frente a la seguridad y a, la identificación digital, pues también nos hacen unos profesionales deseables. ¿vale? Y por último, la resolución de los problemas. Y esto es lo que se llama, yo lo llamo ser resolutivo digitalmente. Y esto es eh, abrir la mente, ¿vale? Es sencillo como abrir la mente. Porque eh, es muy fácil, es muy, muy normal decir, Buah, que yo no sé manejar eso. o pues aprende. O sea, ser resolutivo digitalmente es muy fácil, porque tenemos una cosa que se llama Google, que tú pones cómo hago un diseño, o cómo monto un vídeo, o cómo cuál es el reglamento de protección de datos para mi empresa, y hay información. Y luego siempre puedes recurrir a profesionales y demás, pero tú te puedes informar, tú puedes tener capacidad para resolver digitalmente algo. Y aquí yo siempre hablo de lo mismo. Cuando vosotros como empresarios, si hay alguno por aquí que supongo que habrá, o como emprendedores, tomáis la decisión de usar un programa o usar un, implantar un software, yo siempre digo, el consejo que doy, me dicen, Rocío, ¿qué programa de facturación pongo? Y digo, el que tenga todo el mundo. No porque sea mejor ni porque sea peor, sino porque al tenerlo todo el mundo, el problema que a ti te surja lo habrá tenido alguien y probablemente cuando tú buscas en Google cómo sacar una factura del mes de diciembre, en no sé qué programa de contabilidad te lo explique, porque alguien ya tenía ese problema y alguien se lo ha resuelto. Entonces, eh, tener capacidad, tener esa soltura de saber resolver los problemas es algo muy valorable. Y yo cuando busco personas para mi, para mi empresa o para eso, lo que más valoro es la resolutividad. O sea, cuando tú, tienes, tú cuando empresario tienes problemas, lo que no quieres es que te traigan más problemas. Entonces necesitas gente que tenga capacidad por sí misma de resolver los problemas. En general y digitalmente específicamente, porque el tema que nos afecta y del que estamos hablando. ¿vale? Entonces, en ese sentido, eh, tenerlo presente y... Pues, aquí. presente y, complementarlo en vuestra formación. ¿vale? Aquí yo veo una paradoja. Y es que después de hablar de, todas estas habilidades digitales que tenemos, de esta eh, profesionalización digital, de aprender a utilizar programas informáticos, aprender a buscar en Google y demás, eh, se da una paradoja y es que en la realidad es que si tú ahora mismo te pones a buscar trabajo, yo lo he hecho alguna vez, un poco como está mi sector, te encuentras dos tipos de puestos de trabajo. En mi caso, voy a contar que me dedico al marketing digital. Está el puesto de trabajo A, que tienes que ser diseñador, fotógrafo, diseñador gráfico, creador de estrategia digital, copywriter y saber hacer fotocopias. O sea, tienes que ser una mujer del renacimiento, en mi caso, para adaptarte ese puesto de trabajo. Y luego hay otro tipo de puesto de trabajo, llamémosle puesto de trabajo B, que es la hiperespecialización. Es, tienes que ser copywriter del sector gastronómico. Es decir, solamente escribir textos sobre el sector gastronómico. Y esto se da una paradoja, que es la que yo he puesto aquí que es la especialización, es decir, saber hacer una cosa muy bien, muy bien, muy bien, o tener la capacidad de transversalidad, que eso mi madre le llama ser maestro de Andra, que todos sabes y no entiendes, ¿no? Es como cuando tú intentas abarcar muchas cosas, no te puedes hacer especialista en nada. Entonces, tenerlo en cuenta, que son dos perfiles que son los más demandados, y si buscáis un poquillo y churretáis en vuestro, en el mundo en el que os movéis vosotros, fijaros cómo hay gente que busca a lo que os dedicáis y chorrocientas mil cosas más, o gente que busca algo muy específico. Normalmente hay muchos más puestos de trabajo de perfiles profesionales transversales. ¿Por qué? Porque el ecosistema digital que tenemos en nuestro querido Andalucía eh, son de empresas más bien pequeñas, micropymes, pymes y pocas medianas empresas y, muchas menos grandes. la realidad es que eh, se buscan perfiles transversales, ¿por qué? Porque tú no puedes contratar a 15 personas, tú contratas a 3 y quieres que esas tres te resuelvan más o menos las cosas que tienes que hacer, ¿no? Los perfiles hiperespecializados normalmente son para empresas más grandes que tienen un volumen de trabajo tan significativo eh, como para tener una persona solamente que escriba textos sobre temas, de, gastronómicos. Entonces, en ese sentido, también tenerlo en cuenta eh, lo que me interesa. Yo aquí no me atrevo a decir, la idea de esta diapositiva era dar una verdad absoluta sobre si es mejor hiperespecializarse o era mejor tener un perfil transversal. Yo después de mucho reflexionar no me atrevo a decir qué es mejor, y también lo abro a debate por si alguien tiene una opinión o tiene algo que compartir, ¿qué es mejor, hiperespecializarse o, o tener un perfil transversal? Yo siempre, eh, lo que yo me muevo, lo que yo conozco, eh, la realidad es que siempre buscan perfiles transversales, ¿vale? Y no sé si es bueno, porque claro, mm, saber de diseño gráfico, de SEO y de demás, ¿Qué, problema puede tener eso? Que como son, como son conceptos muy complejos, al final no sabes de nada, al final es el maestro de este que estamos hablando. Cristina dice que la transversalidad es mejor, pero quizás, aunque es cierto que las empresas piden demasiado, es que también nos podemos encontrar con el abuso de que tienes que saber de todo y te pagan poco. Es complicado, yo digo que es complicado. Eh, al final cada uno puede contar su experiencia. Yo la realidad es que en mi sector se buscan perfiles transversales, pero yo valoro mucho la especialización pues saber hacer bien bien una cosa. Pienso que es mejor la transversalidad, dice Juan Carlos, pero es verdad que depende de la empresa en que trabaja. Ahí Entonces sabemos que si somos especialistas del sector aeronáutico, de apretar la tuerca de la, popa, pues vamos a tener muchas menos oportunidades que si somos especialistas en barco en general. Ahora, que el, especialista de la tuerca de la popa va a ganar más que el que sabe de barco en general, seguro sea que ahí ya depende de, la experiencia de cada uno. Yo creo también, por tranquilizado o por la especialización te la da el tiempo. A lo mejor tú entras con un perfil transversal dentro de una empresa o pones un negocio que es un poco transversal y tú luego ya te vas especializando. La vida te especializa, ¿no? ese va a ser el título de mi libro, La vida te especializa. <laughs> Pero bueno, la realidad es que eso es así y yo creo que también nos va un poco guiando la realidad de nuestra vida profesional. Y bueno, lo último, eh, os voy a hacer la reflexión final, o sea, voy a hacer, como un spot, yo ha así de original, hago el final del curso y nos vamos a ver cosas, ¿vale? Nos vamos a ver la práctica. Estamos hablando de que son las 17 y 27, me pasa muy poco nada más. Estoy aquí que los especialistas están mejor pagados, pero en Andalucía solo se demanda para cortos plazos de tiempo de manera genérica, así que es difícil seguir especializándote. Cierto, José Antonio para Es verdad, eso es así. Y en Hacienda no le pregunta de IRPF, pero no duda de IVA. Efectivamente, también es así. Eh, es la realidad. Aquí veo yo mucho empresario ¿eh? <laughs> que ha sufrido el IRPF y el IVA. Eh, no sé, no, tengo verdad absoluta. Yo lo dejo ahí para que reflexionáis porque ese, como he dicho, era el quinto objetivo de la tarde, el reflexionar sobre la realidad nuestra como profesionales en el entorno en el que nos movemos. Como he dicho, os voy a decir la reflexión final y me vuelvo ahora a hacer la práctica fuera de esto, ¿vale? La reflexión final, que, bueno, gracias, que son la reflexión final de todo, que lo diré luego otra vez, y los puntos clave que hemos aprendido en esto. no me voy, ¿eh? Que ahora me voy a lo otro. Eh, pero la realidad es que yo de estos cinco puntos me quedo con el último, ¿vale? Con esa, en ese entorno hiperdigitalizado nunca se deja de aprender. Y esa es la realidad. Eso tenemos que aprender a llevarlo debajo de la piel y a llevarlo como un mantra. Yo creía, cuando yo era chica, que cuando se terminaba la universidad se acababa ya el estudiar y ya nunca más tenías que coger un libro. La realidad que me encontré es que nunca voy a dejar de aprender, nunca voy a tener que dejar de estudiar, los cursos siempre me van a estar persiguiendo y siempre voy a estar estudiando. O sea que eso tenemos que aprenderlo, inculcárselo a los más pequeños, porque luego te llega un chasco. Los que creen que tienen que dejar de, estudiar, incluso los que son malos estudiantes también tienen que aprender que van a tener que adaptarse. Hay muchos métodos pedagógicos, muchas maneras de aprender, pero la realidad es que siempre hay que estar aprendiendo. Y sobre todo, eh, aparte de eso, que yo creo que la principal conclusión también, es cómo somos nosotros como profesionales, qué habilidades tenemos y cómo nos vendemos, esa marca digital de la que hemos hablado. Yo creo que esas son las tres claves de la tarde. Y, no me voy porque he dicho que no me voy, pero dejo de compartir pantalla porque lo que voy a hacer va a ser abrir otra pantalla para compartirla con vosotros, ¿vale? Eh, esperar un segundito. Es el momento de ruegos, preguntas, insultos. Vale, tengo aquí esto compartido, ¿vale? LinkedIn. Yo supongo que, que tendréis perfil de LinkedIn y si no lo tenéis, ya tenéis deberes para esta tarde. Hay que tener perfil de LinkedIn. Espérate que me voy a abrir el chat que me lo había dejado aquí. Aquí, tengo el chat, ya voy viendo lo que estoy leyendo, lo que estáis escribiendo, ¿vale? Eh, tener un perfil de LinkedIn completo y no estoy yo porque al que tengo abierto no voy a a la privacidad de nadie. Yo no soy ejemplo y ¿eh? que no creáis que lo trabajo mucho en casa del herrero, cuchillo del palo, pero el tener un perfil de LinkedIn que esté adaptado pues nos permite comunicar y nos permite tener una marca personal. Me podéis solicitar conectar y lo voy a aceptar todo. Eh, la realidad es que yo, por ejemplo, tengo muy adaptado a mi marca de mi empresa. ¿Por qué? Porque cuando utilizo yo LinkedIn, yo ahora mismo no estoy buscando trabajo y me estoy vendiendo yo, sino que yo utilizo LinkedIn para buscar clientes potenciales para mi empresa. Entonces está muy enfocado a lo que, que vendo, porque esa es mi actividad principal y de eso como. Entonces, como no como de dar, me he a cursos ni nada de eso, entonces mm, yo de lo que me da de comer es buscar clientes que quieran mis servicios, que quieran los servicios de mi empresa. Entonces tengo el, el perfil adaptado a eso. Que yo estoy buscando trabajo, pues a lo mejor me quito aquí pongo otra cosa o pongo las habilidades que tengo y me enfoco a eso. ¿Yo qué hago aquí? Pues pongo todo lo que tengo experiencia. Y ojo, esta es mi actividad principal, que es Wannabe pero también estoy en el comité ejecutivo de AGE, entonces como tal, pues me aporta valor y lo pongo. Y además, como estoy con, con que por eso, por doy algunos cursos con ellos y demás, pues también lo tengo puesto. Y también mi experiencia anterior. Estas son las tres cosas que estoy haciendo ahora y lo que he trabajado antes, ¿vale? Mi formación, mis habilidades, mis logros, mi idioma, qué me interesa, qué no me interesa y aquí estoy. Para el que me quiera conocer, el que me quiera buscar y el que quiera hablar conmigo, pues también puede por aquí, ¿vale? Entonces, como digo, no soy el mejor ejemplo porque luego hay muchas, muchas personas, por ejemplo, el primero que me encuentro, que es Esteban Montblanc, que es gerente de interolio que cual Jaime. Este hombre no sabe que está saliendo aquí. Yo no sé si estoy violando alguna cosa de privacidad o lo que sea, pero bueno, le estamos haciendo publicidad. Entonces, ¿este hombre qué hace? Pues comparte, comparte noticias de su sector y genera conversación. Bueno, esto no genera mucha conversación, tiene un comentario, pero genera eh, interacción y genera conversación. Si nosotros como profesionales somos capaces de hacer eso, pues estamos poniendo en valor lo que somos y lo que hacemos, ¿vale? Entonces no es solo tener un perfil bonito, sino también tener capacidad para interactuar con gente del sector, con gente de la competencia, que eso también se diluye ahora, cada vez hay menos competencia, a lo mejor hay una persona que está buscando eh, trabajo lo mismo que nosotros o se dedica a lo mismo que nosotros, lo percibimos como competencia, nada más lejos de la realidad. Es mejor unirte con ellos o que te conozcan porque nunca se sabe, o sea, en ese sentido, eh, aquí está y podemos compartir cosas, podemos... Eh, y fijarte una oferta de trabajo, podemos estar alertas, y a lo mejor me interesa, pues lo puedo buscar y de vez en cuando dar una vuelta a esta red social. Que estamos muy cansados de redes sociales por uso personal, mucha gente está un poco desencantada, pero sí que es verdad que esta red social por ahora todavía conserva eh, las finalidades es solamente para búsqueda de trabajo, ¿vale? Entonces, en ese sentido yo creo que es interesante. ¿Qué más cosas quería enseñar? Pues para el tema del diseño, esto de las habilidades digitales, de madre mía, si es que me piden, yo tengo que hacer presentaciones bonitas, propuestas bonitas, pues aquí estoy regalando. Veis, viene la pantalla compartida, ¿verdad? Si estoy yo ahora aquí hablando para, para nada, Yo creo que sí, si nadie se ha quejado es que lo veo bien. Bueno, pues esto se llama Canva, no sé si se ve aquí en pequeñito, ¿vale? Esto es una herramienta eh, que hace diseño, diseño a, a partir de plantillas no sustituye nunca un diseñador gráfico, que no engañe que haya logotipo aquí. Sí, son gratis, pero probablemente como tú lo tengan 150.000 personas más porque está mundo. Entonces, no sustituye un diseñador gráfico, pero sí que nos permite hacer cosas resultonas. Y os lo voy a enseñar con un ejemplo, porque era lo que nos tocaba y lo mismo que voy a poner el currículum, hay para hacer plantilla de presentación, hay para hacer plantilla de propuestas, de presupuestos, de facturas, todo con un diseño un poco más estético. En este caso, fijaros que podéis utilizar una de estas plantillas para hacer un currículum, que en vez de ser una hoja en blanco con nuestra foto de la graduación, sea una cosa un poquito más aparente, ¿vale? Entonces, fijaros que hay un montón de plantillas. Yo lo utilizaba para el currículum, pero que sepáis que hay plantillas de, todo. No sé si lo estáis viendo, si... Eh, pues, fijaros que hay incluso plantillas para sitios web o plantillas para tarjetas de visita como digo, no sustituye nunca un diseño gráfico, porque no, aquí no hay originalidad, que es una parte de plantilla, pero por ejemplo, tú entras aquí, no sé, por ejemplo, me gusta este, me cogí el más uso, ¿verdad? <laughs> Este que hay aquí, pues permite, por ejemplo, cambiar color, y me gusta más ponerle naranja, o usted <laughs> era bonito, en fin, podéis cambiar los colores, puedo moverlo, puedo escribir cosas, puedo cambiar la foto, por supuesto, porque esta mujer no soy y, y utilizarlo, y luego me lo descargo, y es totalmente gratuito. Tiene algunas cosas de pago, que la mayoría son gratuitos. Yo animo que le echéis un vistazo y eh, con esto lo que estáis diciendo es mejorar vuestras habilidades digitales en el campo de la tercera competencia digital que hemos hablado, que es la del diseño y creación de contenido, creación de contenido digital. Aquí tenéis una herramienta de creación de contenido digital. Eh, eh otra de las cosas que también hemos hablado como competencia digital es eh, la la búsqueda de información, atesoramiento de la información y la comunicación. Esta mañana precisamente lo he hablado con la coordinadora de este curso, que yo por ejemplo utilizo Trello, no sé si lo conocéis, dejo de compartir y comparto de nuevo. Es que lo tengo abierto. Trello es una herramienta, segundo, que lo quiero compartir para que lo veáis bien, compartir mi intimidad, además no que estamos en familia. ¿eh? Vale, por ejemplo, esto. Esto es estrello, ¿vale? Esto que estáis viendo aquí en la página. Yo lo que tengo aquí es una, esto al final es un tablón de anuncios en el que yo con mis compañeros y mis colaboradores, pues tengo toda la información de cómo van las cosas. Os enseño, por ejemplo, estos son, tengo tableros con clientes para que vean la información de debajo. Esto, por ejemplo, es el tablero de las tareas pendientes que tengo que, tengo que hacer. Entonces, en este sentido, pues yo aquí pongo que los miércoles teníamos que hacer esto, el jueves tenemos que hacer esto, y voy colgando aquí la información. Esto es una manera de compartir, eh, de compartir la, la información con compañeros, incluso con clientes, con proveedores, con colaboradores, y es al final un tablero, o sea, tiene una misma estructura que si yo tuviera una pizarra y moviera POSI de un sitio a otro, me permite escribir, subir fotografías, entonces una herramienta muy útil. Tengo cinco mensajes nuevos, no me voy a dar cuenta, dame Os recomiendo mucho participar y valorar los aportes de la competencia, siempre positivas si es posible, ¿cierto? Así es, y a mí, a mí, por ejemplo, cuando me dicen, uy es tu competencia, yo digo, pero si es que vamos a ver, es que yo trabajo con mi competencia, porque por proyecto algunas veces lo que estamos hablando de la especialización, yo a lo mejor no controlo un tema y hay alguien de mi competencia que se lo controla, pues a lo mejor a mí me interesa para conservar el cliente que mi competencia me haga algún trabajo, me haga alguna campaña, pues para reforzar mi presencia con él, y lo hacemos así. Y ya que sus cliente, también te podemos conocer, efectivamente, también es un poco ahí más para quitarle los clientes a ellos porque estás comentando eso, ese también es posible. Beli Casilla dice que Canva su día a día lo, usa mucho para su diseño en redes. Que perfecto, es que es una herramienta que, es asequible, que es sencilla, que, es fácil. Una cosa que era la última herramienta que tenía para, para esto, que es mm, cómo resolver problemas, lo que hemos hablado de esa resolutividad digital, pues yo el ejemplo que pongo es Google. O sea, para resolver problemas digitales lo mejor es Google y buscar en Google. Y si no, enciende y apaga el ordenador, que eso también resuelve el 90% de los problemas. Y no lo digo yo, lo dice un amigo que es informático, y, dice que es verdad que lo de encender y apagar funciona. Sí, cuando hago bien, encender y apagar y la que eso es lo que, es lo que soluciona las cosas. De hecho, hay una película eh, de estas del fin del mundo, de estas épicas que yo creo que además el protagonista es Vin Diesel, que siempre sale bien todo, que al final de la película, no voy a decir cuál es, es que enciende y apaga todo y soluciona los problemas En ese sentido, yo creo que eh, yo por mi parte ya he acabado, ¿vale? Eh, lo que quiero ahora es que, bueno, ya estamos fuera de tiempo, pero que aprovechéis, pues si tenéis que preguntar algo, tenéis que decir algo. Eh, como bien dice mi compañía de coordinación, tenemos el cuestionario para que lo cumplimentéis, por favor, rellenarlo. Y una vez más, como he dicho al principio, para que que habéis incorporado después, os animo a que apuntéis en este programa que, tenemos, que ha puesto a vuestra disposición, que lo tenéis en el correo del enlace de este curso, del enlace de la formación de esta tarde, está la información para, la tutorización gratuita que pone a vuestra disposición Somos, somos empresa, Emprende. Perdón. Entonces, que lo tengo que apuntar porque soy muy mala con los, nombres. Eh, aprovecharos de, ¿vale? En este mundo que vivimos, el, tener una formación personalizada y gratuita yo creo que es un regalo. Eh, no os dejéis de pasar la oportunidad. Y, y ya está, y aquí estoy para lo que necesitéis. Si tenéis alguna pregunta más, Gracias a ti, José Antonio, por echar la siesta con nosotros. <laughs> Espero que hayáis estado fresquitos por lo menos, porque yo no sé por dónde estáis vosotros, pero aquí en Jaén está siendo mortal. Pero que los lo los veranos. Realmente muchas gracias, gracias a ti. Y bueno, yo por mi parte, he terminado. Ninguna duda más, ¿no? Ha quedado claro. Estupendo. Gracias a vosotros. Ah, qué bien, todo gracias. Nadie pone pega, no hay insultos, no hay pues ya está, eh, la encuesta de satisfacción y que aprovechéis de eso. ¿Vale? Muchísimas gracias a todos. Me gustaría comentar una clave para ayudar al cambio de personas y resistencia al cambio, José Antonio. Eh, ¿Quieres que te demos un micrófono? Implicarlo en los procesos anteriores. Eh, no sé si yo puedo hacerlo tiene que hacerlo mi compañía de coordinación. José Antonio. Puedo yo solo. Viendo, pues ya está. Hola. Bueno, buenas tardes a todos. muchísimas gracias, Rocío. Mira, quería porque a mí me ha parecido muy interesante, como has dejado como último punto, que además comparto que uno de los problemas de la, transformación digital es la resistencia al cambio, en este caso de las personas. Yo, como mi propia experiencia personal, os invito a todos que en los pasos anteriores que ha comentado Rocío, que es los cambios en los modelos de negocio, los cambios de infraestructura, empecéis a implicar a todas las personas posibles dentro de la organización. ¿Por qué? Porque van a entender por qué llegamos a ese modelo de cambio de negocio, o sea, ese modelo en el, cambio en el modelo de negocio, porque van a ver, hay que explicarle que hay un problema o cómo van las cosas, y van a entender mejor por qué al final hay que cambiar las infraestructuras, porque las imposiciones, la verdad es que todo lo que adelanta por un lado, luego tenemos el problema de convencerlos por otro. Así que este, sin a modo de resumen, las personas son finalmente la clave. Y muchas gracias. Ya está. Totalmente de acuerdo. Eso así, las personas son eh, fundamentales en la organización y además son el, capital más importante que tiene una empresa. Para mi gusto eso y la, marca, la imagen de marca que tenga son lo que es fundamental para, para trabajar y para llegar lejos. Bueno, ya estoy despidiendo. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Espero que nos sigamos viendo, pantalla o no personalmente, pero que nos sigamos viendo.